na ole I don't wanna cry no more This pain is something I don't want Ọ̀nà wo ni wọ́n wá gbé gbà ọ́? Everyone's abusing me just because I have got no kids. Wọ́n kí ló tó ń ṣe bí ẹni pé nǹkan kan ṣẹlẹ̀ nílé ìlànà? Wọ́n bí èbí pé nǹkan kan ṣẹlẹ̀ lórí mọ́dí àárọ̀. Àwọn àìlú gbà yẹn. Tọ́lá ṣe wọ́n sọ wípé obìnrin tó ń wọ́ mọ̀ kí wọ́n pátá sùn. Báwo ni tiẹ̀ ṣe jẹ́? o ò dẹ̀ ṣerú nǹkan báyìí mi ò mi ò kárù nǹkan báyìí wọn lọ́wọ́ ẹ̀ kí wọ́n ló wá ṣẹlẹ̀ lálẹ́ àná ẹ̀ èmi mo mọ ohun tí mo gbé lura tí mo fẹ́ fi kọlù ẹ̀ tó mú gbogbo ẹ̀ tó kó gáìdì mo bẹ̀rẹ̀ sí ní fọwọ́ trace mo mo mo mo ń trace no no àwọn kò kò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ náà kò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ and i'm very sure pants tó wọ̀ lánàá ẹ̀ ó ṣẹ̀ṣẹ̀ rà ni kò ń ṣe normal pants tó nínú ilé ló ló ló wọ̀ lánàá ẹ̀ no no no no no kò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ kò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ at all. Baby, I'm sorry. I'm really sorry. I know you're rẹ̀ mí gan ni. Mo ṣáà ṣàlàyé fún ẹ̀bùn wàhálà tí mo ṣe ní ṣọ́ọ̀bù lánàá. Wọ́lá yẹn ti pọ̀ jù. Sórí ọ̀rọ̀ ọjà mi yẹn, owó ọlọ́run ó ti fẹ́ pin mí lẹ́mìí. Pàápàá jùlọ àwọn ọmọ tó ń bá mi tajà. Àwọn ọmọ yẹn ò gbádùn rárá tó bá rí bó ṣe ń ṣe ọjà mi. Kò ní ìtumọ̀ rárá létí mi. Ọmọ ah, ohun tájọ́ ń wà náà. Èmi àti ọmọ ohun tájọ́ ń wà nílé. Ọmọ ohun tá ẹ o kò sí problem mo ti gbọ́ kó ṣáà ti sùn ó ti jí kó tó jáde láàárọ̀ ẹ̀ á ṣe ń tá a fẹ́ ṣe mi ò ní pẹ́ náà. àárọ̀ this morning. yes mi ò ní pẹ́ àsáré ṣe ń tá a fẹ́ ṣe kó tó máa lọ síbi tó ń lọ bá dẹ̀ ti dé à continue padà. Ah, no baby i'm going to walk, mo ń lọ síbi ọjà mi mo ń lọ bí iṣẹ́ irú nǹkan báyìí ò dáa téèyàn lọ sí di ọjà tó ń lọ bí ajé. so iṣẹ́ wà important ju kọ́ta bẹ́ẹ̀ ṣe. no baby don't get me wrong nǹkan tí mò ń try láti sọ ni pé téèyàn bá ń lọ sí ibi ajé kò dá kéèyàn máa ṣerú nǹkan báyẹn torí pé ẹ̀gbin ni ó lè fa òkúta. òkúta òkúta fúnyàwó tèmi. Ah! ajé gangan rèé má sọ yẹn mọ́ o má sọ yẹn tó o lè o lè o lè wá excuse bóyá time àbí traffic lè mú ẹ tó bá lọ pẹ́ jù lé má sọ pé bóyá ajé kankan kí ló kí ló kàn kí okay i'm sorry traffic time máa pẹ́ dé shop àwọn ọmọ èèyàn dẹ̀ ti máa ma ṣọjà mi ṣàkùṣàkù tí màá tètè débẹ̀ then ó máa tún rẹ̀ mí ó máa rẹ̀ mí tí má ní kí n fi yẹn ṣíwọ́ láàárọ̀ kùtù báyìí so jẹ́ kí n tètè lọ sí shop kí n lọ yanjú nǹkan tí mo fẹ́ yanjú ah, baby i'm sorry mo promise ẹ pé kó tó dé lálẹ́ màá ti ṣáájú ẹ dé màá dẹ̀ ti prepare ara mi lẹ̀ fún ẹ. I promise you. For sure. Yeah. Mo jẹ́ is n sáré ṣe. Ah, Àná bébí ó máa rẹ̀ mí sára. Ah. I know you now. I know, ah, I know, I know you, I know you. You know me. As in, I know you. Oh, can í ṣe mí jẹ́jẹ́. I know My love, I'll see you soon. I'm coming. Go let me go back. Baby ṣe ọ̀pá. <coughs> ẹ mo wà níbi lounge máa ń wà yẹn. máa dábọ̀ ṣùgbọ́n wọ́n nìkan ni kó wá o jọ ń torí ọlọ́run. àwọn àbájọ máa wá bó ṣe máa discharge ṣá ẹ eh? ṣáàkì lọ́hùn lọ́hùn. irọ́ irọ́ irọ́ irọ́ irọ́ irọ́ just just look for a way around it ṣùgbọ́n. All right, I love you. All right. <coughs> Yeah ọ̀tá um, tún ní ṣáàkì tó ń bá sọ̀rọ̀ fún. ọmọ mi kan báyìí ni tí ó bá ti sówó tó pọ̀ lọ́wọ́ mi báyìí mi fẹ́ rọmọ yẹn ah. ó ti máa ń jẹun jù like it's too much pluto nílé ayé àtọ̀run ni hmm. tọmọ yẹn bá rẹ̀ bọ lórí ta ó máa jẹ bọ. Ah, ìyẹn bad ìyẹn ìyẹn ò dáa. ah no no no mo ní mo ti gbọ́ ọmọ ìjáde tó jàmàlà. are you for real? bóyá jàmàlà tán báyìí ẹ ló tún ṣojú bí òtò ó tún ṣojú bọ̀ bọ ìdàn rẹ̀ ó tún jẹ ṣàwámà lórí kí ni gbogbo rádaràda yìí. which kind of woman be that that one no go get shame. yẹn ti kọjá woman wo food nìyẹn wo food. èdè náà. <laughs> sorry sorry hello. yeah i'm, I'm good i'm good. oh deep man. ọjọ́ kan pẹ̀lú. ṣé mi ò bá pè é ṣé wọn náà lè pè mí. yeah mo wà níbi lounge tí mo ti máa ń chill yẹn ẹ eh, meeting mo wà jèrè meeting mo wà meeting yeah yeah ẹ tí bá ti ṣe tán meeting máa pè ẹ́ ṣùgbọ́n ẹ eh, ṣì Ah, ah. ẹ ṣe tán meeting it's alright it's alright alright we'll take care alright yeah yeah. Oh. táyé lè ló tún bá sọ̀rọ̀ ẹ̀ ìkan lára àwọn ọmọ skelewu yẹn ni jẹrẹ. skelewu wà ṣé wọ́n nìkan lọ dárí fún mi. yes i mean ìkan kiri ẹ láìpẹ́ ẹlòmíì tún ti kiri ẹ bá mi wá kan nú àwọn ọmọ yìí náà. ṣé wọ́n tó ti níyàwó. Ah, kí ni ẹ tún mọ̀ sí pẹ̀lú gbogbo ilé ẹ̀yàwó tí mo ní ṣe wá kan ṣé o mọ̀ pé side cheeks. ló máa ń pe irú àwọn ọmọ bẹ́ẹ̀ yẹn ojú kan làdá ní tó bá ti bẹ̀rẹ̀ sí sọ pé o fẹ́ gbọ́ mo fẹ́ ṣe lé o ti dídá nìyẹn ah, ah. ìyàwó ẹ̀ tó jẹ́ wípé ojoojúmọ́ ni mo máa ń fi ọlá irú ìyàwó tí ọlọ́run gbé lé ẹ lọ́wọ́ ni máa fi ń tọrọ ah, oníwà tútù bí àdàbà hmm. ó rẹwà hmm. kò sí nǹkan tó lóun dà pé lára ìyàwó ẹ. àwọn tó fẹ́ sojú tó ṣòṣò àwọn ojú kòkòrò yẹn. máa gbọ́ máa gbọ́ máa gbọ́. sórí gbogbo ohun tó sọ orí sọ lóòótọ́ àmọ́ irú ọmọ yẹn tó bá gbé fún mi èmi á máa tọ́jú ẹ̀ á dẹ̀ máa tọ́jú èmi náà sórí gbogbo wàhálà tí máa ń fún ìyàwó mi ṣe yẹn ó máa dé kù kò ní jẹ́ ìyàwó mi ló máa máa ṣe mọ́ pàdé tí àyìnbá àti délé lálẹ́ tí bá kúrò lọ́fíìsì mo yà lọ́dọ̀ ẹ̀ àbí tó wá pàdé mi tó ṣe nọ́mà fún mi tó ṣe mí rùmúrùmú ẹ́ tí má máa fi dé ìyàwó mi gan máa wò ó pa ah, àbẹ́bí kí lóye tó jọ ẹ̀ ń dán báyìí. kò ní mọ̀ wípé àwọn ọmọ kan ló ń wà níbì kan ló ń bá ṣe nínú iṣẹ́ mo fẹ́ fi wàhálà pàyàwó mi. show more money. Mimi, say. Hello. Ah, nice one, nice one, nice one. yeah, um, meet uh, baby. Yeah. Hello. And then. Huh. Ah, hello. How are you? I'm fine. I'm fine. I'm fine. Ah. Shower okay? Ah, ah. You like him. Oh, oh, àǹtí mo wà òkè jù bí ṣe wò yìí orí mi ò pé tẹ́lẹ̀ àmọ́ ti pé sìn sọ́sọ́ fún ipa ẹkún ẹkún to nítorí ọlọ ẹjọ́ ẹdìde ó pọ̀ jù Yeah, yeah, yeah. ìjókòó padà jókòó ẹ ẹ kí ni gbogbo rádaràdà tó ṣe yìí. àti ìkun sóòrè wọn ni. ẹ mú rí. ẹ wọ́n kún wájú wọ́n kún lẹ́yìn ọ̀rẹ́ ẹgbẹ́ àti ìfún mi mo like wọn possible. Bọ̀bọ̀ má sọ wípé kò possible name your price name your price. Ẹrù àgbàdo ilé kò ṣe jẹ fún ilé ìjọba náà. Kí ló ń sọ lẹ́nu yìí náà mi ò láìpẹ́ máma máma sọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn mọ́ kí ló mi ṣọmọ eight mi ni ṣọmọ eight mi ni wo bó ṣe wà ìkọ́jẹ́ gàmá màá fọ wọn wájú màá fọ wọn lẹ́yìn eh? Ọlọ́run gbọ́ mi ò ṣeré o sọ fún mi èló ló fẹ́ five hundred thousand ọmọ igun ju five hundred thousand lọ jẹ́ n bẹ̀rẹ̀ fún ẹ láti one million ó mọ̀ pé mo lówó lọ́wọ́ kí kí ṣáṣí sista ṣe rí owó tó gbà máa ṣe ewúre mo ti open app tó ti rí ó ti rí sixty four million naira ló wà lákàǹtì mi mi ò ṣeré máa fa sí fún ẹ̀sìnsìn ẹ wo sista ṣe rí owó tí mo sọ fún kò ń ṣòwò tí yín o ẹ ọ̀tọ̀ lówó tí yín <laughs> ẹ pọ̀ jù lọ́mọ ah, ẹ jọ ṣe kìlómítà ni. èrò làwọn kan pa ó rìn mí ó rìn mí. mo ti kún mi ẹ wo mo fẹ́ kí bọ̀dá mi Déjọlá jáde lẹ́ǹkan yẹn ni kí n tó sọ ọ̀rọ̀ tí mo fẹ́ sọ yẹn àmọ́ kí n tó bẹ̀rẹ̀ sí ni máa sọ mo máa fẹ́ kọ́kọ́ bẹ̀ yín pé kẹjọ gbogbo nǹkan tí mo bá sọ mi ò fẹ́ kẹ́ ẹ rí bí insult mo fẹ́ kẹ́ ẹ rí pé nítorí ìfẹ́ tí mo ní sí yín àti bí ọ̀rọ̀ yín ṣe mú mú tó láyà mi ni ó ṣe ká mi lára bẹ́ẹ̀ bí mo dẹ̀ ṣe mọ tèmi sọ nìyẹn kẹ́ má bínú kí ẹ ti gbọ́. ṣé ẹ mọ̀ pé ẹni tó bá lówó lọ́wọ́ tí ó bímọ ṣé ẹ mọ̀ kó ti gbé sáyé ṣá tá a bá ṣiṣẹ́ ṣiṣẹ́ náà ká bá lè rọmọ fún lóògùn ni àwọn àgbààgbà ló sọ pé tọ́gẹ̀dẹ̀ bá kú á fọmọ ẹ̀rọ pọ̀ ilé òtò aṣọ òpin èèyàn lọ́jọ́ alẹ́ ọmọ nìkan mà ló máa sin ni. Koma, kí ló tẹ wá jókòó tètè rètè A bọ́lọ́run á sì ṣe ṣùgbọ́n ó yẹ kẹ́tì ẹ̀ lè ṣe kẹ́tì dọ́gbọ́n IVF tàbí kẹ́tì ẹ̀ adopt ṣé àwọn ọkùnrin wa iná lè ń pọ́n lé báyìí ẹ má wò pé torí bọ̀dá Adéjọlá jẹ̀gbọ́n tèmi o àbáwọn ọkùnrin wa iná kan ni bọ́n ṣe dáa náà lọ ti dáa mọ́ yẹn. Ọlọ́run má jẹ́ ká lọ rógun tó máa fi lọ gbóbìnrin kan wá láti ta níjọ́ kan tó máa gbé wá ka yín mọ́lé pé olóyún ó bímọ fáwọn Ọlọ́run ò ní jẹ́ mi ò fẹ́ yẹn fún yín wọ́n ní mo ṣe ní kètètè sọ fún yín àti Kúnbi ẹ má sùn ẹ ẹ má sùn ẹ jọ. èèyàn ah. um, kan hmm? ẹ ṣe gidi gan thank you very much mo really appreciate yín gidi gan ni ẹ gbogbo ìgbà mi thank you for the love and concern every time thank you. Ah, ṣẹ̀rí nílẹ̀ ayé èmi nígbàgbọ́ kan mo nígbàgbọ́ wípé gbogbo nǹkan ló lásìkò tiẹ̀ ṣẹ̀rí ọ̀rọ̀ àìrọ́mọbí mi ó ṣeé ṣe kó jẹ́ pásìkò tí ìtò lójú ọlọ́run bá ní tó bá tásìkò á ṣe tèmi fún mi ah, ṣé gbìyànjú ni ká sọ pé kò tọ́ ni kò sí nǹkan tó ní kí n ṣe tí mi ò tí gbìyànjú ẹ̀ àdúrà lọ́sàn lóru níbi gbogbo mo gbìyànjú gidi gan-an adìyẹ mi ń làágùn ìyẹn mi ò jẹ́ káwọn èèyàn rí so. Mm -hmm bí mo ṣe wà yìí mo ti gbà ká mú mo dẹ̀ nígbàgbọ́ wípé God's time is the best. ṣé wàá rí nígbà tí ọkọ mi pé bóyá ó máa lọ fún obìnrin mi èèyàn kí nìgí lọ́gbà kó má wí sọ ẹ̀. ṣe rí ọkọ mi kò lẹ́mìí wá lára rárá nǹkan tó bá ti le jò gèdè lọ́ba ọkọ mi ò kí ń báyàn jẹ mm. i'm telling you he can't do that he can never as in never do such thing mm. kò lè ṣe ni ṣe kò kò kò lẹ́mìí wàhálà mm. ṣé kí ètò kò mú un. mi díjọ́lá. yeah anything tó bá ti máa fa wàhálà jẹ́ kí n kọ́ ó lè mọ̀ pé ó nǹkan báyẹn pé tóun bá tiẹ̀ ní pé kóun ṣe wàhálà ńlá ló máa dà so kò lè kò he can't do it I trust him so as in I trust my husband with everything that I have mm. I'm telling you tó bá sọ pé òkè o kí wọ́n mú ẹ̀mí mi lélẹ̀ fún ọkọ mi lórí ọ̀rọ̀ yìí ṣe fẹ́ gbọ́ mo lè ta tán pẹ̀lẹ́ mi mi ẹ fẹ́ ta tán pẹ̀lẹ́ mi lórí yìí bọ́dá mi dé jọlá. bẹ́ẹ̀ ni wípé kò lè ṣe bẹ́ẹ̀ níbi tí mo mọ ọkọ mi dé so eyọkọ mi fọkàn balẹ̀ ọkọ mi ò lè gbóbìnrin kankan wá. lórí ọ̀rọ̀ yìí kọ́tà iṣẹ́ sọ fún mi ni pé kí n gbẹnu mi lọ́wọ́ kí n dẹ̀ má kọjá ààyè mi. mi bínú ah. mm, ẹ gbà. ṣé bí tèmi náà lè sọ ah, ah. ẹ mọ̀ ọkọ yìí ọkọ mi owó tí mi àti njọ discuss last time ẹ jẹ́ kí sáré ṣe. ẹ wo ìfowó lẹ́jàre nǹkan tèmi ṣe torí ìfẹ́ tí mo ní sí yín ni bọ́dọ̀ mi Déjọlá ò lè nífẹ̀ẹ́ yín tó bẹ́ẹ̀ mi ṣe nífẹ̀ẹ́ yín torí ẹ ti try gan fun èmi fúnra ra mi ká má ti wá sọ pé àwọn ẹ fowó lẹ̀ ẹ má wọrí kì í ṣe torí owó ni mo ṣe wá. Ah, mo mọ̀ pé kò ṣe torí owó bọ́ gbogbo ẹ náà la máa anyoju ní ṣiṣẹ́ délé ẹ jẹ́ kí n sẹ́ndì owó yẹn sí nísinsìnyí. bẹ́ẹ̀ bá fi lè sẹ́ndì kì í ṣe mi lè send owó sí àwọn ọmọ yẹn lè sẹ́ndì owó sí. ọ̀dà ẹ mi fun. àwọn ọmọ ìjọba mi. ṣèbèṣèbè bá ń bá ń doré o ṣèbèṣèbèṣèbèṣèbè. bam. mama Nureo. Sipping, sipping mama. Ẹja ń ṣe yín létí o. Sipping, sipping mama Nureo. Sipping, sipping, sipping, sipping. Sipping mama Nureo. Sipping, sipping mama. Ẹja ń ṣe yín létí o. Sipping, sipping mama. sempre, sempre, sempre, sempre. Mulherzinha boa, é, sou mulher boa. Oh, oh, oh, oh, sorry. Birthday ìyàwó yín. Ó sì dọ̀rọ̀ ọ̀gẹ̀ wá you. Ẹ mo dì tí wá fún mi. Iná ìwọ dẹ pàtẹ kalẹ̀. Ìyàwó yín ló ń ṣe bẹ́ẹ̀ ọjọ́ ìbí lè ní ìnáwó ṣe ti gbàgbé ni màámi. Ẹ ǹlẹ́, ẹ pẹ̀lẹ́, ọmọ ọlọ́jọ́ ìbí o, ẹ kò rí o. Shut up kí n ti ẹ lọ́ọ́ ìṣọjọ́ ìbò dẹ̀ ń kí ṣùgbọ́n òun ò jẹ́ sọ lánú ẹ̀ sọ fún mi pé òun ìṣọjọ́ ọ̀bì ìkómọ ló máa sọ pé òun ṣe kò jẹ́ sọ fún mi pé òun ìṣọjọ́ ọ̀bì ń gbọ́ lánú ẹ kó sọ fún mi pé òun ìṣọjọ́ ọ̀bì ìyẹn ni pé wọ́n rántí ìjọ tán bí wọ́ ṣùgbọ́n wo ò lè ṣe o ò lè bímọ wípé kí wọ́n ṣọjọ́ ọ̀bí fún wọ́n wá ń ṣe ọjọ́ ọ̀bí ó ṣe jẹ́ wọ́n fi ṣe ẹ wọ́n ṣe pàtí ṣe ẹ ni pàtí after eh, torí ọlọ́run tí n bá tún sọ̀rọ̀ tó bá tún dá sí ó mọ̀ mí o ó mọ̀ mí ẹni tí mò ń bá sọ̀rọ̀ yóò di o jẹ́ lanu ẹ̀ sọ̀rọ̀ ni mò ń bá sọ̀rọ̀ o torí kò jẹ́ sọ fún mi pé òun ṣọjọ́ bí sẹ́ kódà jẹ́ eléyìí má bàjẹ́ o ẹ̀ẹ̀kan náà ní kan hùn àbí òṣìṣẹ́ èmi sọ̀rọ̀ yẹn ro kọjá epo àwọn alátẹ̀nù àwọn àtẹ̀nù ṣọ́kọ́ ṣọ́kọ́ ṣọ́kọ́ ṣọ́kọ́ kúkú wẹ̀rẹ̀ wọlé gbà ẹ̀ ṣe kó mọ́ oṣọjọ́ mi wọlé dáná ọjọ́ mi ìwọ ìwọ. àfi pati ìṣá party after party party party after party náà ni wọ́n fi ṣe ni fún ẹ pé o ti ẹ̀rí ròlù méjì mọ́ láyé àfi party àfi party ah o lílọ náà lè lọ o torí mi ti rọ́jú tó mo ti tijú tó gbogbo àwọn tí àjọ jẹ́ títí àjọ bí wọn nígbà kan náà ẹni tí ń gbọ́mọ méjì mẹ́ta lọ́mọ ọmọ ní grandchildren èmi náà fẹ́ rí tèmi. èmi dẹ̀rẹ̀ ẹ̀rí òkòkò ni wá a máa ń kọ́ ọmọ báyìí kókó kókó kókó ó ní wábí wábí tí wọ́n bá tún gbá mi pé máa ń dáná lójú ẹ̀ mo sọ̀rọ̀ orin kọ̀ọ̀kan náà mo tún mọ̀ tún padà wọ́n bí ẹ dáadáa ni àbọ̀dà gbà lé ńbọ̀jẹ́ kan náà ní kọ́mú ẹ̀rí tẹ fowó rà wọ́ sọ́ọ́rí lémi pẹ̀lú wọ́ àìjọ kẹsẹ̀ bọ́ ṣòkòtò kan náà ni o ò ní jẹ́ kọ́mọ mi bí o ò ní òbí fún o ò dẹ̀ tún fẹ́ kíyà mi wọlé torí ọlọ́run pàṣẹ fún ìjà lọ. wíwá tí mò ń wá sí ibà yìí ó ní nǹkan tí mò ń wá aṣọ o ó dẹ̀ ní nǹkan tí mò ń wá ṣe o ṣùgbọ́n má fún mi láàyè láti ṣe o torí bá máa padà dé ìbàyìí tí ò tí ì lọ máa ṣe ìfẹ́ inú mi tí kò lè dì mí lọ́wọ́ bó ṣe wà yẹn tó bá ń sọ̀rọ̀ fún kàn ẹni o wàhálà yóò fi ọlọ́kàn ó tàn ẹni kò lè dì lọ́wọ́ láti ṣe nǹkan tó bá wù mí apádà mi báyìí akọjá tàbí ìjà ọ̀nà wo ni wọ́n wá gbé gbà ọ́ àṣẹ̀dá everyone's abusing me just because I have got no kids rí gbàgbé pálárùn ló ṣàmọ òwò yé wọn borí òwò. ìwọ àti ìyàwó ìfà ò níbẹ̀ náà wọ́n ìjọ jókòó sí nínú advice ọkọ ṣe ivf ọkọ adult ṣórí ivf bàbá tó ń wẹ̀ you can get a blind donor o ti ní mọ ẹni tó tó fún ní sperm wọn kò ní mọ owó ẹ̀tọ́ ti gba sperm which I explain to him ah kò sí ìkan tí ẹ̀gbọ́n òfin mi ó bú mi ó pù ìtàn bọ́ ṣe bí ìyá mi gan fún mi ah in fact well i don't know. wò máa bẹ̀rù wọ́n fi yẹn ṣe bẹ̀rù ọmọ gbogbo kí jẹ́jẹ́ láti máa ń sọ̀rọ̀ rẹ̀ máa bẹ̀rù àmọ́ sórí babaláwo tó bá bàdàbọ̀dé jọlá ṣe ọ̀rọ̀ gẹ́ẹ̀lì ọ̀la ó ṣe dáadáa ó gbójú gidi gan ibi tọ́rọ̀ ẹ̀ ká mi lára dé gan-an iṣẹ́ ló ṣe ń pé kí n sọ fún pé kó lọ gbóyàn máa lè mí ìwà láti ìta kó pé fẹ́ gbọ́n mi. your blood brother. ẹ ká mi lára wọn. ah no it's not done ah it's not done don't ah abba that's too far i'm going too far with that. mi lè olùkọ́ mi rẹ̀ adoption oníkó adopt onírọ́ kí ló wá fẹ́ ṣe ọ̀rọ̀ pípù ìkó oṣù mi o èyí adéjọlá mi ò lè tánù èyí ọlátúnkọ látúnbí olóore mi ni mi ì fowó náà lẹ̀ èmi mo wá wà láàrin all ti sú mi Adébíkẹ́ Adébíkẹ́ between you and I ṣe rí profession mi ò àyíká pé ọtún wà láàrin èmi patient kì máa discuss on the blood class ìbú láàrin ọkùnrin àti ìyàwó kan ọtún wà láàrin ìpínlẹ̀ àti ìyàwó ìbá kò sọ ẹni mi kọ́ ló ti gbogbo Adébíkẹ́. Ah, wáyé. Ẹ ká sàn ṣe ká ṣe kí á torí ibi iṣẹ́. mo ti kù sílẹ̀ tẹ́lẹ̀ gbogbo wa tó tètè dé yìí ó wó pé kàkà ó pé kàkà pé. ok so eh, i it's a problem. jọ̀wọ́ bá mi ṣiṣẹ́ ikú neat. ẹ ẹ ní problem ṣe ká ní pé evidence ẹni àgbẹ̀ ma in fact in tẹ́ tún béèrè gan bàbá yín kẹ́ ti gbọ́ ó ti yẹn. ṣàkóso wa má gbàgbé mo sọ pé mo fẹ́ kọ́ sí kọ́lọ̀ ń pè mí. tó bá di ọ̀túnla ọ̀túnla mo gbé àti rẹ́dì. ọ̀túnla a hmm. ò ṣe ò ṣe wàríkì ò ṣe. ẹ kì í máa lọ torí iṣẹ́ ṣègbọn ok ẹ take care. ó yá ṣẹ́. Sàríyù kí ni gbogbo pàlàpàlà yìí Sàríyù kí ni dressing temptation tó ń ṣe torí pé fún wa báyọ̀ jà wọ́n ti pọ̀kan ọ̀bànújẹ́ burúkú kan fún pé nǹkan kan ṣẹlẹ̀ lóbi ọwọ́ amúra báyìí pípa tó fẹ́ fi ráàmù jà Sàríyù kí ni iṣẹ́ ìmúra tó yẹ kó mú lọ sọ́dọ̀ girama nílé ọdún ọwọ́ amúwábí wá báyọ̀ jà sáré you be using your sense be calming down àti pàápàá kí ni kí ló sún ọ débi tó fi lọ́wọ́ bàrà tá a kiri. jẹ́ kí gbórúkọ mi mọ jọ àṣọ iṣẹ́ òṣò ìyá wèrè ó dẹ̀ mọ wa mi o jájá mo jókòó sí fàdé yìí mi o jẹ́ plọ́ntọ́ọ̀sì mi mo ní à ah, mi ò fẹ́ ẹni tó ga jù mí lọ ẹni tí màá lè control ni màá fẹ́ bẹ́ẹ̀ náà kọ̀nẹ́ẹ̀tì mi sólú ọmọ mo ní mi ò láìkè èèyàn pupa àfìgbà tí mo mú ẹ mi ìdàgbà páyé ẹ máa tapò o ò wálé o ò mówó oúnjẹ wá o ò ṣe kankan nítorí ẹ bẹ́ẹ̀ mò ń slim down nítorí ẹ̀ mò ń ṣe cartoon sára nítorí ẹ̀ mò ń wọ short níkà èwo ni gan bàtà tí mo tún wọ̀ gan tún kígbe mọ́ mi lórí kí ló mú ẹ tó fowó oúnjẹ ránlé mo dẹ̀ ráwọn wèrè kan lẹ́gbẹ̀ẹ́ sáwọn tó fi ṣe customer care rèé àwọn tó ní dẹ́ lọ́rùn àwọn tó ṣe dáadáa. sáré yóò sọmọ jẹ́ ká mọ sọ family àfihàn sí wa ń ta ni ṣebí nítorí kémi àtẹjọ sọkọ ní òsì jẹ́ ká lè jọ wà ń bẹ èyí bá wọn dákun ṣé nítorí gbẹ́rẹ́ lélẹ́yìn ni àbí káàtún. torí rẹ ni na mo rò pọkọ gidi ní ẹ mo rò pọ lọ ṣiṣẹ́ ni ó ń ṣe love temptation fún mi sàríù lówó tó yẹ kó ọmọ fi tọ́jú àwọn ọmọ ńlẹ̀ seven children different seven children ó wá lọ ń ya cartoon èló ló yá. one five. you must be mad. ó ya cartoon one five mo bẹ́ẹ̀ mi tẹ́ǹtì. isiaka hmm? isiaka. kí ni. seven. kí ló kan tiẹ̀ mẹ́ kí kan lé ayé. seven. àbọ̀ abá ń tiẹ̀. kẹ́nẹ̀. ṣe rí slow motion gbogbo mọ́rìjà tó ẹ̀ lọ́rọ̀ tó ń bẹ láàrin mi àti ẹ̀ jẹ́ kọ́ délé ká tó lọ sẹ́tù ẹ̀ ẹ̀ ó mọ̀ sọ̀rọ̀ lójú sẹ́ńdà ni kí ni sọ́ọ̀gì kan náà. Eh, ṣé kò ṣe pé ìtàn tútọ́ bí ejò yìí ṣé kò ìpá ti lóyún àwọn wèrè wẹ́ẹ́ èmi ti sọ fọlọ́run sọ fẹ́lẹ́ dá mi twelve one dozen làwọn ọmọ tí mo fẹ́ wàá máa jèrè ọmọ ẹ wọ́n ló ní jèrè. ìwọ ló ní jèrè àwọn ọmọ ẹ Isiaka Isiaka Saoty Arewa ò ní sori. Ah! orí ẹ dàrú sá Saoty Arewa àdúrà pé lọ́sẹ̀ ó ti wọ tó wo tí ó ṣe pé fún mi ah. wo ògùn tó ń sìn létà àwọn lọ́kàn yìí àti nǹkan táwọn ọ̀gá náà bọ́ pé. ìwọ bí ọmọ méje láì níṣẹ́ gidi lápá ìwọ ìyàwó náà ó wà pamọ́jọ bí ẹ̀dá ó gbọ́ nípa family planning ni. Ah! àmọ́ pé ó wá kàkọ̀pọ̀ ó kàkọ̀pọ̀ bí àpò àlùbọ́sà ó wá bọ̀ bí ó wá bẹ̀ mí ní tẹ́ǹtì mi ní tẹ́ǹtì mi ṣé wọ́n sọ fún ẹ bí bọ́gà mi ṣe jẹ́ ni ṣójà wèrè ni. ìwọ gan wàá sì bí mẹ́rin tó kù tí màá lù pọ̀ kọ́sọ́ ò ní jèrè wọn rárá wa la máa gbà. èmi máa jèrè àwọn ọmọ ti tèmi ìwọ ni kò ṣàdéhà kò jèrè àwọn ìwé tó bá rówó tó àwọn ọmọ school ọkọ ẹ orí pé kò ṣiṣẹ́ gidi lọ́wọ́ ìwọ fúnra rẹ. ọkọ wa ni ìwọ náà ti jẹ́ bẹ̀ o ṣàmọ̀ṣẹ́ tó ní o jẹ́ bẹ̀ tí yálà ọmọ fàdéyìn náà bá sọ ìgbógbó mú ṣe àwa la ní ìyá ìyá ẹ̀ torí pé o bóra o dàbí ṣáínà fòlù o rò pé kínní gbogbo ẹ tó bá bọ́kọ́ mi sùn gbogbo kínní yẹn máa wà bẹ́ẹ̀ ni kò wà di tàṣẹ́bù àwa ti ní ìta lò tó ní bátìrì kọ́ lọ pèsè owó bátìrì fún wa ni. bẹ́sọ̀ àrùn ìdílé lélẹ̀. bébí já sọ̀rọ̀. mọ̀ wọ́n rà rẹ̀ lẹ́wọ̀ mọ̀ wọ́n rà rẹ̀ lẹ́wọ̀ ìwọ gan mọ̀ pé standard mi pọ̀. ìwọ wọn àwọn fọkọ tó wá bó ń sọ̀rọ̀ sọmọ mi yàn tó jẹ ni. ok ó ní low class ọmọ ọ̀dọ̀ kúkú ni ẹ ọmọ ọ̀dọ̀ ni ẹ ìwọ ọmọ kọ ọmọ ọ̀dọ̀ ni ẹ. ọ̀rẹ́ mi àti ìyàwó mi mi gbàgbé pé kankan bẹ láàrin mi àti ọ̀rẹ́ mi àti ìyàwó mi bí o sì ń gbóná o sì ń gbóná orí ẹ bàjẹ́ sá. kò yá wèrè a máa lu ẹni a máa drop ẹ bèrè mi ni mo ṣì wọ́n bá wo àwa lọ tọ́ gbogbo àwọn tó jẹ́ yàn gidi wọ́n lọ ṣì wọ́n tó mọ̀nà. Isiaka. sàrí yorùbá tán tó bá délé kọ̀ fọ́ o. Isiaka ò gbádùn. ò gbádùn. ọmọ ọ̀dọ̀ tèmi lẹ́kọ̀ọ́ bíi bí ọmọ àlú yìí ni ah. sórí ẹ̀ ni ìwọ bímọ méje ah. iṣẹ́ kò bímọ méje. màá ní sùúrù. ó ti fẹ́ mi lóyún. àwọn bẹ́ẹ̀ ni orí orí orí àwọn bóyá àwọn bó ní orí. olúwa o olúwa olóòrán àyíká bí èsì ẹ̀ o ah! olúwa ṣe iṣẹ́ olóhun iṣẹ́ olóhun iṣẹ́ olóhun ọkùnrin àkọkùnrin. akọlù gidi ń bí mo kan anything mo kan mo mo mo kan ẹ pa <laughs> okay you know what máa débẹ̀ yẹn sìn máa máa wà pẹ̀lú yín láìpẹ́ yìí máa wà pẹ̀lú yín láìpẹ́ yìí. Ah! wo ìyàwó mi ti bímọ. ìyàwó mi ó bímọ bí ọkùnrin láti láti. excuse me <laughs> eh? kí ni nǹkan tó ń sọ lẹ́nu tí ó dùn ìyàwó ẹ̀ bímọ ìyàwó ẹ̀ bímọ bíi ti báwo oh mò ń try láti sọ wípé ìyàwó ọ̀rẹ́ mi bímọ ṣó mọ̀ wípé ìyàwó ọ̀rẹ́ mi ìyàwó tèmi náà ni ṣó dẹ̀ mọ̀ wípé téèyàn bá bóníre yọ̀ ire títí ẹ̀ náà máa tètè dé inú mi máa ń dùn sórí olóore kọ́lọ́n tètè ṣe títàwa náà fún wa that is what i'm trying to do darling. ok torí pé ìyàwó ọ̀rẹ́ ẹ̀ bímọ ló ṣe wá dunnú tó tó ètò pariwo bí ẹni pèmí ni mo bímọ bíbí tiẹ̀ náà dé ọlọ́run máa ṣe ti tiẹ̀ náà you know o lè mọ bínú mi ṣe dùn right now i am so happy i'm so happy for my friend i'm happy for him yeah. Okay, mo ti wo nínú àwọn ọ̀rẹ́ ẹ̀ níyàwó ẹ̀ bímọ tí. Akíni Akíni jẹ́ ìtètè lọ́bọ̀ wọn lọ́sítù, ó ní ìdíyẹ. Will you stay by me? Ẹ bọ̀ tó ń ṣe ẹ̀kọ́ sí. Màmá jẹ́ lẹ́tà. Ṣé bó fẹ́ wá ní wọ́n máa fẹ́ lọ o? Èmi náà máa gbọ́ ọmọ jẹ́ ó láyé o, máa bá lọ́mọ pé kan bọ́lọ́mọ òjòkó pọ̀ ẹ̀gọ́ yìí lè olúwa dábì lọ́hùn-ún o. ọ̀rẹ́ mi eh, mo ìjọ kò mọ̀ ẹ́ ó dàbí three in one party ni bí ìgbà tó wáyé pé ó yẹ kán fi ọ̀sẹ̀ kan ṣe pàtí wọ́n wá fi ọjọ́ kan ṣàdúró pàtí bẹ́ẹ̀. tó dẹ̀dùn tó lárinrin bẹ́ẹ̀ kò sí nǹkan ni ní kálukú gbà lọ lẹ́ńbì ní gift ah ọ̀rẹ́ mi ò dẹ̀ já because ẹja tó tóbi lálẹ́ odò ló mú wọ́n kọ́ ẹ bóyá ń tèkẹ́ ẹ ah, ah ọ̀rẹ́ mi já mi sí nàbí o ti lọ ń yí ọwọ́ padà because fáyìn àwa la mú ẹ wá sẹ́kọ̀ọ́ lóòótọ́ ẹ̀yin ọmọ ọ̀sìn àwa ọmọ ọ̀sìn àjọjọ ọmọ ọ̀sìn ni kó má jẹ́ pé oníkálukú ti wákùnrin ẹsẹ̀ ọ̀rẹ́ mi já mi sí náà mímí náà jájẹ jẹ́ kí èmi náà wá òkè bíi tiẹ̀ náà. Hmm wọn náà mọ̀ náà báwa mọ̀ gbòòrò èyí tó bá da jù ń bẹ̀ báyìí orí ìrìn lórí wa àwọn amọ́mọ́ the best ah, mo mọ̀ jùlọ sọ́jà àwọn ọ̀dẹ̀ tó dá ń bẹ̀. hello mrs mm-hmm. big fish jọ̀ọ́ lọ́mọ̀ gbòòrò ọmọ gbòòrò ta ló mú ẹ wá sí gbòòrò yẹn ṣó kọjá èmi ṣáàkì tóró lọ́mọ a ní kò já mi sí bó tiẹ̀ jókòó ló ń ṣe láàrin mi àti ẹ̀ mímì náà jáde náà jẹ́ kími náà tiẹ̀ lọ́kọ tó máa take mi bọ́kọ ẹ ṣe ń take care náà ẹ ọ̀rẹ́ mi àbó ti gbọ́ nínú ìtọ̀ ṣákìrà gbọ́kọ èèyàn rí èmi ò ń gbọ́kọ lọ́kọ o kán tiẹ̀ jẹ́ kí n mọ́kọ ẹ̀. ẹ kí ló ń gba ọkọ tèmi <laughs> <laughs> tọkọ like fine irú táṣẹ ránṣọ pẹ ti wà yìí náà àwọn míì lè like ẹ náà ẹ ọ̀rẹ́ mi mọ̀ pé nǹkan tó wù mí ń wẹ mi ò lè gbọkọ ẹ jẹ́ kí n mú un. àmọ́ ó dà kó àmọ́ nígbà láìpẹ́ mo promise ẹ wàá mọ ìwọ kàn ní sùúrù wàá kúkú mọ. ọ̀rẹ́ mi big fish tó mú lálẹ́ odò jẹ́ kí n kọ mọ kí n kí wọn kàn ti ẹ̀mí sápò èmi náà náà ọ̀rẹ́ mi. wàá mọ wàá mọ ó ṣe. anyways èmi ò wá rojọ́ rẹpẹtẹ ń bi nǹkan tí mo fẹ́ sọ fún ẹ mọ́ àṣẹ bọ́ọ̀ èmi gbé nǹkan wá fọmọ mi mo pé ìjọ ìkómọ yẹn everybody ò rojú ara wọn oníkálukú kàn ṣe fàájọ mi èyí oúnjẹ yẹn gift ọmọ mi ni mo ti mú gbé wá fún. ṣáàkì ìdíje ìnáwó tó tó yìí. wàá ò èmi nìkan tán ó ṣé ọ̀rẹ́ mi ó ṣé ó ṣé ó ṣé gan-an àmín àmín àmín àmín àmín alágbára ọlọ́run àwọ̀ ọ̀rẹ́ ṣe godmother. isiaka isiaka ṣé o rí kó lórí burúkú ẹ̀dá yẹn ṣé o ti rí pé lè rí bú ẹ̀dá yẹn o dẹ̀ ní ṣàǹfààní bó ṣe wà ìwọ ìwọ ìwọ sọ fún mi pé ọmọ mẹ́rin péré ló ní. àṣé sáríyù ti bí ọmọ méje méje méje tiẹ̀ tún wá yàtọ̀ o ó tún wá mú méjì ó wá fi ó wá fi sọ̀kò sí Oǹdó ó fi kó fi sọ̀kò sábẹ́kúta ó wá jẹ́ mẹ́sàn-án ó tún wá mú èmi náà fún mi lóyún ẹlẹ́ẹ̀kẹwàá àbí ọlọ́run ní jẹ́ ọlọ́run ní jẹ́ kí n jẹ̀yà mọ́yà sórí oyún inú mi yìí mo máa ṣẹ́ ni. come again mo máa ṣe. tọ́wọ́ tọ́wọ́ tọ́wọ́ tó tó sọ tí wọ́n di ìgbàdúrò kí ni ti yọ gangan náà kí ni ti àwọn ẹsẹ̀yìn ọmọ ìkọ́ yìí náà á ní kọ́ rẹ̀ bàdí rẹ̀ ṣé mo rẹ̀ bu ẹni ṣé kò ní nǹkan tèmi àti ẹjọ́ sọ ni káàtì pé mo parọ́ eh, number of children fún ọ ìgbà tí mo bí gbogbo àwọn ọmọ nǹkan tó pé mi ò ní láì fọ mo ń tẹ̀kẹ́ steady àánú ọlọ́run àti ẹ̀rí ọkàn ni mo fi quit èyí ni mo fi wá gbéra mi ṣerú bí. mo bo lórí burúkú yẹn ṣá tó ti já wèrè ni kò sí wàhálà ọlọ́run kúkú ṣe ọlọ́run tí ò kì í fi ìyà jẹ ẹ̀dá tí ò kì í fi ìyà jẹ ẹ̀dá òun ló ní pé kówó oṣù mi kó ku ọ̀la ọ̀la ọlọ́la ni màdá máa fún mi lówó oṣù ṣé wàá rí owó oṣù tán máa fi yóò máa ṣàǹfààní fèmí ó lè máa ṣàǹfààní fún wọn torí pé oyún inú oyún ẹ̀sìn tó fún mi yìí tó yẹ pé tí mo bá bí fúnra mi ni màá dátọ̀ ọmọ màá lọ yọ̀ dànù ni. láyé ẹ̀ bá dánwó ẹ̀wé kù ni wo láàrin mi àti ojú fẹ́nu wípé o gbò ni o lọ gbò lọ́wọ́ mọ̀dámú ọ́fíìsì ọ̀hún wọ́n ìsẹ́yìn lè wá bílẹ̀ bá sẹ́yìn wa yìí máa ń kú dànù ní ọ̀hún àmọ́ lọ bá wọn fúnra mi ní iṣẹ́ kà iṣẹ́ kà ṣó ìyá wèrè. o farogun dade si. oyún inú mi mo máa ṣẹ́ ni. kí ló tètè pariwo tó mọ̀ kó mọ̀dámú sùn lókè ni are you are you mad or something? what's wrong with you are you mad or something? tó bá try ẹ̀ tó bá try ẹ̀ tí bá fi ìgbà tí ẹ̀ tà sí kà sí ọlọ́pọlọ orí ọmọ ìdààmú nẹ́tíwọ̀kì wáífì ni ṣé o gbádùn sáà tani ń gbọ́ ọkọ tó ń parí. Isiaka tani ń gbọ́ ọkọ tó ń parí. ayé ò ní da ayé tiẹ̀ ló ní da ayé ò ní da pariwo ah! pariwo mọ̀dọ̀ amọ̀ sọ̀rọ̀ fúnra ara rẹ ti fẹ́ nu ara rẹ kọ́ báyìí. owó oṣù wèrè tó gbọ́kànlé tó fẹ́ fi sàbọ̀sàn sọ̀rọ̀ pé téèyàn bá sàbọ̀sàn fún mi yóò kù mo sì kí ẹ̀fọn ní ti ẹ̀fẹ́ kọ́ lọ níwọ̀n lọ bá mọ̀ dàmú pé nínú ọdún yìí ọ̀gọ́dọ̀ gba sálárì mọ́ kọ́ máa fi fún bingo kọ́ máa fi fún ní oúnjẹ. Isiaka ṣó ìjà wèrè. o ti fẹ́ nu ara rẹ ẹ lórí láyà ẹ ń bára yín ní àjọṣepọ̀ ṣé nǹkan tẹ wá ṣe ń bíbà yín àmọ́ pé ṣé nǹkan tí wọ́n wá ṣe nìyẹn so tí ti sínlé gbogbo àrà tẹjọ máa ń dánwò rẹ àbí ẹ máa gúnra yín nígòwòkò ẹ máa ṣèrànù nínú ilé mi ẹ tún wá rọra ṣe níwọ̀nba ẹ ṣe débi pé ẹ tún ẹ fúnra yín ní oyún ẹ tún wá fi mọ bẹ́ẹ̀ ìwọ tún wá fẹ́ lọ ṣẹ́yìn orí bàǹtàbàǹtà tọ́lọ̀ ń ṣe fún ẹ. tọ́lọ̀ ń ṣe fún ẹ mo mọ ń pariwo pọ́ pé. ṣé wọn ò mọ ẹgbẹ́ orin tọ́lọ̀ ń ṣe fún ẹ nǹkan tó ń pa àwọn kan lẹ́kún ni. nǹkan tẹ́lómi ń fi omijé wá lójoojúmọ́ òun lẹ́yìn wá rí lọ́fẹ̀ẹ́ lófò lè wá fẹ́ lọ yọ dànù ṣe mọ àdúrà èèyàn tó ń banújẹ́ nítorí àìrọ́mọbí Ọlọ́run á fún ẹ ní oyún lọ́fẹ̀ẹ́ lófò ó wá fẹ́ lọ yọ dànù wàhálà àmọ́ bá lọ́rùn let's go. bí mo ṣe wà ìjẹ́jẹ́ mi mọ̀ lọ alára ẹlẹ́dẹ̀ sì ní ìgbọ́dọ̀ kan lóyìn ní obìnrin ó wá ń sọ pé àwọn èèyàn méje bímọ fún mi kí ló kàn jẹ́ ń bẹ̀ fún alára rẹ lórí mi kódà yìí tó sì ẹ̀wọ́ lọ ask me out fúnra ẹ lọ fọ́ fún star shop o oníkọ̀tì láti máa sọ gbogbo rọ́bìṣì níwájú mi ayé ìsẹ́ Isiaka. Ma ma. Get out. Let's go. Let's go. Go go go go go. Get get get. kábíyà ò mà sí Elédùmarè ìwọ Ọlọ́run kí ni mo ṣe fún ẹ náà kí lẹ ṣẹ̀ tó lè dáríjì mi. ní nǹkan tó ń gba omijé lójú tèmi lójoojúmọ́ oníṣíákà ọmọ mẹ́wàá. ìwọ ọlọ́ ló dé tó pè dọ́gba kí tiẹ̀ ní láàárọ̀ tó bá tiẹ̀ dàṣálẹ́ kó padà sọ́dọ̀ ẹ̀mí máa ń lọ́wọ́n ọba yọ ẹ̀mí náà kúrò lẹ́gbẹ́ agan. Ah! I don't wanna cry no more. spending something I don't want ọ̀nà wo ni wọ́n wá gbé gbà everyone's abusing me just because I have got. mi ò ṣàlàyé yóò ní sọmọ ìlà máa ń. ṣé kó wá jàlejò ni somo ila maa n tó wà wọ ní kitchen. anyway drink ti one lọ́wọ́ ẹ̀ wọ́n wà pinnu rẹ̀ ọ̀rọ̀ ẹ ti yé mi èmi mọ̀ kó n diet ni. ó ń tọ́ra ẹ̀. èmi gan diet. So. Hello? Ah, ah, ah, ah, ah, ah, mo ti gbàgbé. Ma worry ma mo wa first thing tomorrow morning Ma sáì nílé mi ó ṣe ó ṣe ó ṣe tó rán mi létí ó ṣe má mo wá má worry sẹ ó ṣe ah ah ẹ wo láǹdé jọlá. Hmm? àti kùbí mo ṣàwọ̀ pé èyí tí mo wá ẹ̀ka ṣé pé ọlọ́run bẹ́ẹ̀ ṣe mí lórí mi ẹ wò mo ní ìdúró free ẹ wò ẹ máa sáré bá mi bọ́wọ́ lu kí ní ìgbà ìgbà ìgbà ìgbà ẹ má pọ̀ ẹ lọ owó sí hmm, hmm. ẹ ṣàròkọ ẹ má wọ̀ọ́rì ẹ sáyẹ̀sì bí ló ń gbọ́ ó ń sáyìn ẹ sáyìn jàre ló ti mọ ohun tó wà ń bẹ̀. kò ní ṣe mo fẹ́ pa yín ni ọlọ́wọ́ ó ṣojú ẹ o torí mi ò ní ṣe wọn ráyé o ilé mọ̀ ọlọ́wọ́ sí mi ò ní ṣe wọn ráyé o ṣe rí tọrọ ọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ mi káàtì kún bi lára kó dúró eka yín lára lọ òun lọ sáré fọwọ́ yẹn torí tèmi ẹ. òun náà máa sáyìn ó tiẹ̀ ti dà. ẹ kàn ní ká sáyé sáyìn àmọ́ nǹkan tá à ń sa ẹjọ́ ṣé ó nǹkan tó máa yọ ọ́ fún wa ní sá. àwọn tí kún mi mọ̀ pé mi ní ti yín ẹ má wọrí má sẹ́ẹ̀tì rẹfí rẹfí rẹfí ló pa ewu rẹfí rẹfí. ibi rẹ yẹn. ọlọ́run ṣàánú wa. dáadáa fún yín. ṣùkẹ́ wà lára rẹ̀ sọ́tà wọ́n ní kún lójoojúmọ́ yìí. ẹ lè ṣe six packs. wọ́n lọ́wọ́ kí mi ò ní kù. àbò àbò sí ló fẹ́ ṣe kò sí tí mo lè jẹ torí engine tó ń lọ oúnjẹ nínú mi pọ́tẹ́ẹ̀dì. ó ga Oh ẹ wọ ọkọ ah, mi ní six pack. six pack six pack lẹ́yìn tó bá yìí go fẹ́ yìí go fẹ́ yìí. wọ́n náà ní bẹ́ẹ̀ kì í sí fún ẹ̀ ní àpò àpò yóò ṣe ah baby two pack lélẹ́yìn. two pack lélẹ́yìn. two pack lélẹ́yìn eh, four pack lélẹ́yìn ó kún méjìlá ó pé six pack. ẹ wo mo lọ́ọ̀bù ẹ̀ bẹ́ẹ̀. Eh, pípè tí mo pè yín wá bíbá ilé ni mo fẹ́ kí mi àti yín jọ sọ̀rọ̀ ọmọ ìyá sọmọ ìyá ni o then mo rò pé níbi tá wà yìí kò sí tó máa pàkúta sọ̀rọ̀ wa òun ṣe pè yín wá ọ̀rọ̀ nípa nǹkan tó ń dùn àǹtí lákùnbí òun ni mo fẹ́ bá yín sọ. lórí ọ̀rọ̀ ọmọ bíbí yìí náà ni ṣé rí bẹ́ẹ̀ mi ṣe wà yìí ẹ mọ̀ pé obìnrin ni mí so mo understand one more than bẹ́ẹ̀ ń ṣe lè understand wọn lọ for example nsìn ẹ ti ṣe wedding ilẹ̀ títa sí díẹ̀ kémi tiẹ̀ tó sọ pé bí ẹ mo fẹ́ wọlé ọkọ ọlọ́run dẹ̀ ti gbàdúrà mi sí èmi tiẹ̀ ti bímọ bíi méjì. ta ló sọ fún ẹ pé gbogbo ṣe ń dùn kò dùn mí náà. ah tó bá ń dùn yìí ẹyin ní kẹ jára mọ́ o ẹ ṣe ṣe IVF tàbí kí wọ́n adopt at least tó bá tiẹ̀ ń wò yẹn nílẹ̀ inú wọn á máa dùn díẹ̀. you know i am not going to subscribe to such never eh. never. I eh? won't. You're not going to subscribe to that. I am not. Oh, I jẹ́ pé ìwà ìkà àti ìmọ̀tara ẹni nìkan lẹ fẹ́ wò. Ṣé ẹni gbogbo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ kan mọ̀? Gbígbà ṣírí yín ọwọ́ mi báyìí ló wà. Tẹ́ ẹ̀ bá dẹ̀ ṣe ìwé fún mi ni màá tún yín fo. Ṣé lẹ̀ bù? Work on your weakness. Ah, your weakness My be your wife of target. Ẹ ẹ́ débìkẹ́. Your weakness ma be your point of target. Kí ni o tó kí ni nǹkan tó mọ̀. ṣọ́ra ọ̀bọ̀ o ó parọ́ ọ̀rùn ọ̀sán gangan. ó mà ṣàánú mi kẹ́ kí ni gbogbo kátìkàtì ọmọ yìí sọ. david ẹ̀ṣọ́ máa fi mí sílẹ̀ lórí ìjókòó rírà yìí will you come back here. ẹ wo kó tó ń jẹgẹdẹ tó ń rẹ dì í mọ́. olúwo orí mi ìwọ ni mò ń bá wí tó wá bínú tó mi lọ mi ò lè rí bọ́ńdẹ̀ kí sí i akànjí mi tiẹ̀ náà ni mò ń ṣe remember you are my own son mi ò dẹ̀ ní rí gbó nílẹ̀ kíní kò torí bọ̀ gbogbo ohun tí mò ń sọ yìí fún tiẹ̀ náà ni tiẹ̀ ni mò ń ṣe ọkọ mi jọ olówó orí mi jẹ́ kí mi náà lọ́mọ ọmọ yàtọ̀ sí tàbúrò ẹ̀ mo fẹ́ fọ́ mi gbọ́mọ ẹjọ́ fẹ́ mi gbọ́mọ ẹ̀pọ̀n sórí gbogbo ohun tí mò ń sọ yìí kò ní pàyàwó ẹ̀ lára mi ò ní ọkọ ọ̀lẹ̀ mi ò ní ilé jáde tó o bá dọ́gbọ́n kékeré kan bẹ̀ yẹn sìn tí yẹn ń ṣàbíamọ níbi kó lè mọ̀ kó lè mọ̀ kódà kò lè fura mi rẹ̀ èmi náà láti pàṣẹ tèmi kò ní mọ̀ hmm? ọkọ mi. the same thing tẹ́ sọ látara náà lè tún sọ. nígbà tó jẹ́ pé tálágbẹ̀dẹ bá ń lurin lójú kan ó ní tó fẹ́ mú jáde ń bẹ̀ ni. mami kò lè work kò possible. ẹ wọ ẹni wípé kí n wá ìyàwó kékeré kan kò burú o èmi síbi kan ó máa ṣàbẹ̀wò fún mi irú ọgbọ́n ọdún bó pẹ́ bóyá òtítọ́ máa dé bá lọ́jọ́ kan kò sí nǹkan tabu tó pamọ́ mami i don't want to hurt my woman gbogbo nǹkan tó máa bà á nínú jẹ́ i don't wanna do it mi ì tẹ̀ fẹ́ bèbè at all wọn ti le jù máa ní sùúrù. because etí emphasize lórí ọ̀rọ̀ yìí ó dẹ̀ ti ń fẹ́ máa kàn mí lára kàn mí lára ọjọ́. ṣòrí tọmọdé lòun kébọ tó bá níbẹ̀ tẹ́rù bá kan òkè tó kan lẹ̀ ó níbi tá a máa ń gbé ká bí tá a máa ń gbé ká náà mo ṣàlàyé fún ẹ yìí kó lè ò lè hàn tí ẹ kò sí nígbà tí mi ní kó gbé wálé abá mi ní kó lóun náà jáde ọkọ mi gbọ́ tèmi ẹ jọ a lè sọ bóyá tó bá fẹ́ kàn yẹn pọ́nrẹ́ báyìí ọlọ́run lè ṣe ti rí ọmọ yìí. ẹ wò ẹ wò ẹ wò ṣe rí ọlọ́run ló ń ṣọmọ ọlọ́run ló ń ṣọmọ mm-hmm. ẹ àbúrò yín àbẹ̀gbọ́n yín ìyá twenty six years ni wọ́n lò nínú ọkọ wọn kó tó bí first child wọn. ṣé ìwọ jẹ́ mọ́ríàmù ṣé ìyàwó ẹ̀ mọ́ríàmù má kàn mí léwu ṣùgbọ́n gbogbo tí mò ń sọ látàrọ ni mò ń bẹ́ẹ̀ ni ṣé wàá rí ti mọ́ríàmù tó mú wọ́ yẹn gan-an ló wá fi pé tí ọdún ìbá fi parí ọdún tá a wà nínú ẹ̀yìn ni tí ó bá fi parí tí ìyàwó ẹ̀ ò pé oyún sínú tí ò dẹ̀ gbé ọmọ lọ́wọ́ lílọ ní èlò ó ń lọ máa já ikú fúnra mò ń bọ àkùrẹ̀ ẹ̀dá síta mò ń sọ̀rọ̀ ò ń sọ̀rọ̀ mọ́ríámọ̀ mọ́ríámọ̀ kọ́ ìwọ jẹ́ mọ́ríámọ̀ àbí ìyàwó ẹ̀ jẹ́ mọ́ríámọ̀ mò ń sọ̀rọ̀ ò dànù tí ìyàwó ẹ̀ bá lóyún ní oṣù ní ọdún yìí tí kò dẹ̀ gbọ́mọ dání wàláhì ìtàlẹ́gbẹ̀ẹ́ wà. mi ò bínú mo ṣẹ̀fẹ̀ bínú ni ọ̀rẹ́ àmọ́ ọmọ ìbẹ̀bẹ̀ títí mo wá ah, ah kí ló dé ọlọ́run ní ṣe mí léjò náà jọ torí ọlọ́ programu yín mo ti fẹ́ òjàre ọlọ́run ti ẹ̀ta létí mi mọ́ àṣẹ tèmi lèmi ti pa yín àṣẹ tèmi lèmi ti pa yín ó tán àṣẹ tèmi lèmi ti pa lọ́dún ìjálẹ̀ mo fún dà. má rò wípé eré èyí ṣe the last time ni máa bójú ẹ jẹ gidi this time i'm not joking you know no joking at all. Okay. Okay. Oh, you take back me? ọ̀gá ẹ̀ ni mo Oh, no problem. Uh, all right. Let me let me let me be smart. Ah. Ó mà ní nǹkan tí mo fẹ́ Let me ẹ lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta. Uh, mi mo we ma take. Eh? Yeah, ọ̀rọ̀ nípa àwọn properties tí ìyàwó ẹ̀ ṣe ń rà yìí eh, èmi kàn fẹ́ dá lábàá ni o eh, ó mọ̀ pé lágídí you know but ọ̀rọ̀ tí mo fẹ́ tí mo fẹ́ sọ yìí ó lè mọ̀ gbọ́n wá fún ẹ ó dẹ̀ lè má mọ̀ gbọ́n wá instead tí ìyàwó ẹ̀ máa fi ra properties lórúkọ ààrẹ àti bí kíkẹ́ ra ìpínlẹ̀ tẹ̀ ṣe àwọn properties yẹn kẹ́ ìdíra lórúkọ àwọn ọmọ yẹn I think it will make a whole lot of sense. Ah, yeah because at the end of the day tó bá lọ bọ́kùnrin tó bá lọ bọ́kùnrin mi lọ́ńkọ́ tí ẹ lọ advice ẹ pé kó ṣe báyìí kó ṣe báyìí yeah you be at the losing side. ọlákùnrin tèmi kò ní ẹ bá àwòrán wà bẹ́ẹ̀ láìláì I know how much she loves me I know the kind of love she got for me mo ń fi ògùn ẹ̀gbà rẹ ni ohun tí mo mọ̀ tó dá mi lójú ni she will never do that to me kò lè ṣe bẹ́ẹ̀ kò lè ṣe bẹ́ẹ̀ kò lè ṣe bẹ́ẹ̀ mẹ́nu kò bẹ́ẹ̀. Shopper ló kúnlé tó lè. You see, these things happen mm. every day. It happens every day. That's yes. So, sorry, what's going on? What's going on? What's going on? Bro, you gotta be your brain. Guy, guy, guy, guy, guy. That's Collins. Yes. You see? unto tó bá ṣẹlẹ̀ sí lágbájá, gbogbo ohun tó máa ṣẹlẹ̀ sí There are two different things. Now, how do you want me to convince my wife wípé mo fẹ́ ṣe irú nǹkan báyìí lọ́mọ tí ò tí bì i mean does that make any sense to you. it does make sense to me that's why i said use your brains you're a man ọkùnrin ni ẹ náà ah, ah. ọkùnrin ni ẹ ó yẹ kó o ti mọ ibi tí mò ń bọ tìyàwó ẹ wà kò yé ẹ ni ọpọlọ ló máa lo ìwọ ló máa bójú bọ́ ṣe two plus two máa fi dé four níwájú ìyàwó ẹ àbọ̀ òní mò ń tiẹ̀ dání ni ah wo wo wo eh, it's just an advice though má dàbẹ́ ni pé mò run affairs ilé. can we just continue this game. Ah, ọkọ mi iṣẹ́ wà ń bẹ̀ ọ́ bíbí ọjà tí mò ń ta ẹ̀ ó ti fẹ́ sú mi ah, ó ti sú mi wàhálà díẹ̀ ti Ah. Would have been dé. ó dàbẹ́ ni pé màá wá àwọn tá à ń tajà fún àtàwọn tá à ń rajà lọ́dọ̀ wọn wọ́n là gbogbo wọn ti pọ̀ jù sórí àwa tá a jẹ́ major distributors báyìí wọn ò kí ń fẹ́ mọ̀ pé wàhálà tó pọ̀ là ń ṣe sórí tí price ọ̀dà bá ti lè ra increase báyìí problem ni fún wa ní ṣọ́ọ̀bù àwọn customer máa complain wọ́n máa máa complain níbẹ̀ ní báwa la fowó kó wọn ọjà wọn ò ní fẹ́ bá wa understand pé company tá a ti lọ ń kó ọjà yìí wọ́n ti fowó kù ọmọ anírọ̀ price táwọn ń ra tẹ́lẹ̀ yẹn òun làwọn máa rà tí ò dé pé wà ṣóyí lápẹ́fọ̀ mi yẹn wàhálà tá a máa ṣe ní ọjà ìgbà míì ká tó rí ọjà kan jáde ká tó rí kó délé ṣọ́ọ̀bù báyìí àwọn ọmọ táwọn kàn lè dédé dá wa lọ́nà kọ́ nírọ̀ àwọn máa gbowó lọ́wọ́ wa ní ẹ kìnnìkan kìnnìkan tá a bá ń fún àwọn ní twenty thousand ẹlòmíì lè lò fẹ́ gba fifty thousand ó máa rò bẹ́ẹ̀ ní pé right ẹ̀ ni tó dẹ̀ máa tán dẹ̀ máa dúró wa lórí báyìí mi wọ́n máa lu mọ́tò gbàgbàgbàgbà kó máa tó ba mọ́tò jẹ́ a tún máa dé ṣọ́ọ̀bù náà kọ́sítọ́mà náà wọ́n á tún kọ̀ǹpì. bẹ́ẹ̀bi bẹ́ẹ̀bi we've been doing this business for how many years now hmm? mm. and gbogbo nǹkan tó ń kojú náà lélẹ̀ láti ọdún yìí. Eh? ẹ̀yin obìnrin tẹ́ bá ṣáà ti fẹ́ ṣe nǹkan mọ́ tẹ́mi bá ti yọ̀ ń bí nǹkan ẹ̀kọ́ máa máa wá oríṣiríṣi excuses just to make sure that ẹ ṣe kí nìyẹn mọ́. Hmm. okay kí ni plan ẹ what do you want to do what are you planning to do. that reminds me ní i think ìjẹta ọ̀sùn èèyàn kan fi property kan lò ní oníṣàìdè tẹ́mẹ̀tà ẹ̀ wá. okay. ẹ̀ wọ́n sẹ́ndì àwọn pictures kọ̀ọ̀kan sí mi ọdún mi tí ní time láti lọ check ẹ̀. so wọ́n ní um, building yẹn pé old building yẹn pé mo wá fẹ́ tà so mo wá rò bí a kí n rà tí n bá rà báyẹn èmi àti ẹ náà la máa jọ lọ rò so a jọ decide nǹkan tá a bá fẹ́ ṣe lórí ẹ̀ bóyá ká renovate ẹ̀ ni àbí ká wo ká wá tún kọ́ so tá a bá dẹ̀ ti kọ́ tó báyẹn wọn náà ló máa sọ nǹkan tá a máa ṣe lórí ẹ̀ bóyá ká tún ta ni àbí ká dẹ̀ máa fi yes baby that's why I love you hmm. you're so brilliant like ṣeré kò sí nǹkan méjì tí mo nífẹ̀ẹ́ nípa rẹ̀ tó bá ní ká wò lọ ká wò bọ̀ mi ò rí nǹkan kan tí mo fẹ́ tí mo tiẹ̀ sọ pé ń báyìí lóhùn mi lára ẹ̀ mi rí because o brilliant o máa ń fọ̀ sí nǹkan tó fẹ́ ṣe in the nearest future just look at it even without me involving o ti plan ara ẹ o ti sàn o ti mọ nǹkan tó fẹ́ ṣe which kò sí nǹkan tí mo fẹ́ yọ kúrò níbẹ̀ kò dẹ̀ sí nǹkan tí mo fẹ́ fi kàn i'm telling you the only thing tí mo kàn fẹ́ sọ báyìí òun ni wípé property ìtaba ti yanjú ẹ̀ tán orúkọ ọmọ wa kẹta la máa sọ property orúkọ ẹ̀ la máa fi sórí ẹ̀ báyìí ṣé wọ́n rí i pé bàbá ti ṣe ti ọmọ ọ̀rọ̀ sọ̀la tán a tún máa ṣe ọmọ tán lání tàbá ṣe tọmọ tán lání tán a máa ṣe ọlákòkìní tán <laughs> bébì a tún wá ṣe sùúrọ̀lá bébì sùúrọ̀lá ṣé o tún mọ sùúrọ̀lá ọlá a máa lọ jábúrà ta ni inú ẹ̀ ló ti yọ lákìntún inú ẹ̀ ló ti yọ ọlá òtàn ṣó mọ̀ wípé ó jọ rò pọ̀ mọ́ra wọn ni sùn ọlá yẹn ti kó gbogbo ẹ̀ pọ̀ wà wá máa yé bí adìyẹ nínú ilé yìí lágbára Ọlọ́run bó ṣe máa jẹ́ nìyẹn. àwọn ọmọ tí oníkì á máa ra property lórúkọ àti mhm, mhm. ibi kankan náà. bíbí a máa bí i mo ti ra ilé méjì lórúkọ ọmọ tá a ti bí mm. o tún wá tún ní kí n ra ìkẹta ń sìn lórúkọ ọmọ tá a ti bí a ti bí kọ̀ọ̀kan nù ó dẹ̀ jẹ́ ká bí àwọn ọmọ ìtàn ká tó máa ra property lórúkọ wọn. bẹ́ẹ̀ ṣòro jẹ́ kí n sọ kankan fún ẹ mo tí ò yẹ máa sọ fún ẹ sìn èèyàn máa ń pọnmi lẹ́dùn gbẹ lẹ́nu o mọ ohun tèmi àti ẹjọ fèsì ká tó débi tá a dé yìí náà ṣe fẹ́ káwọn ọmọ wa náà jìyà irọ́ kọ́ bẹ̀rẹ̀ sí ni máa gba owó from from ọjọ́ tó bá ti dáyé báyìí ni màá ti open account wọn fún wọn gbogbo àwọn property yẹn pàápàá tó bá pẹ́ máa fi rent ni tó bá pẹ́ owó wọn tó bá ṣe ń gbà á máa lọ sínú account àwọn lọ́ lówó wọn mi ò fẹ́ kí àjọmọ mi bàdé tí àwọn ọmọ fi pé eighteen years old wọ́n ti dominate ara wọn nìyẹn ah, baby come on sori suola ẹ̀ mú láìkọ̀ orúkọ yẹn gan. suola suola. ṣé orúkọ yorùbá nìyẹn. ah ṣé wọn tó bá ń sọ pé sùúrù. bàbá mi yóò Hello, baby. Báwo ni? Yeah, yeah, mo máa wá òkè. Níbi ẹ̀ ń kíkì, kàn fẹ́ rẹ̀ mí dé. Ó ti gbómi yẹn wá. Ìyẹn ti tán lé o, wọ́n kí ọ́dà ẹ̀ online. Okay ìjọ tó bá ti lọ gbá àwọn ọmọ ẹ̀ àwọn ti ra pizza o pepperoni mo fẹ́ ok ok then bá mi ra chicken sí yeah alright má pẹ́ o ok tètè lọ gbá àwọn ọmọ ẹ̀. Right, muy bien. Ṣọ́ra ọ̀bọ̀ ò máa ń parọ́ ọ̀rùn ọ̀sán gangan. Jésù, Ọlọ́run bá wá ṣàánú fún mi, wá ṣíjú àánú ẹ̀kọ́ mi, wá pèsè ọmọ fún mi ọmọ olórí ọmọ alálùbáríkà ọlọ́run wá pèsè ẹ̀ fún mi jẹ́ kí mi náà ronú gbẹ́jọ́ jẹ́ kí n finú ṣorú kí n fi ẹ̀yìn mi kí n fi gbọ́ ọmọ pọ̀ àwọn ilé tí mò ń láàrin àwọn ilé tí mò ń wà lórúkọ àwọn ọmọ mi tí mi ò tí ì bí ìwọ náà jẹ́ kó wá sí ìmúṣẹ ọlọ́run jẹ́ kó wá sí ìmúṣẹ olùwàpèsè àwọn ọmọ ẹ̀ fún mi pèsè ọmọ fún mi jẹ́ kí n rọmọ péjọ jẹ́ n rọmọ péjọ má jẹ́ kí n dàbí ejò tó kọjá lórí àpáta tí ò nípa ó lọ wá ṣe tèmi fún mi ìwọ tó o ṣe ti anna lọ́jọ́ kìíní àná wá ṣe tèmi náà fún mi wá ṣe inú mi ọlọ́run yà wá ṣe inú mi àlọ́jẹ́ ìrọ̀mọ jẹ́ kí n rọmọ péjọ má jẹ́ kí tèmi gbé má jẹ́ kí tèmi gbé nílé ọkọ mi má jẹ́ kẹ́ni ẹlẹ́ni kó wá gbà ṣe mi ṣe obìnrin mi má jẹ́ kó lóyún fọ́kọ mi. why now no why ti ṣe fẹ́ dalé mi rú wọ́n ìtẹ̀ ṣe fẹ́ break home mi látúrò bí mo ṣe nífẹ̀ẹ́ yín tó ah, ah, no kí ok why why ìtẹ̀ ṣe fẹ́ pa mí no because nǹkan tẹ́ ẹ sọ yìí bí ìgbà tí èèyàn fẹ́ fúnyàn ní àtàtà kìnìún náà ẹ mọ̀ pé mi báwo lè ṣe máa sọ orúkọ báwo lè ṣe máa sọ pé ọkọ mi ti ọkọ mi ti fúnyàn lóyún níta that's not possible that that can be possible. ṣé o rò pé mo lè máa parọ́ fún yín ṣáá ṣé tí gbogbo yẹn bá ti ẹ̀ ń ṣọ̀tẹ̀ ẹ̀yìn tí òun gbogbo yẹn fẹ́ da ilé yín rú ṣé lọ́wọ́ adébíkẹ́ lè jẹ́ kan nu wọn ṣá àbí má kọ́ dédé jókòó tí màmá sọ̀rọ̀ ẹ̀gbọ́n ẹ̀gbọ́n mi ẹ̀gbọ́n mi ẹ̀gbọ́n mi gangan màmá sọ̀rọ̀ ẹ̀ fún yín láì mi ìparọ́ fún yín o kì í ṣeré o. ìpè tèmi adéjọlá bẹ́ẹ̀ ni mo sọ fún yín. no ah no kò possible now ewu ewu ẹ kò fẹ́ yà mí ní wèrè ni kò possible now bó lè ṣe máa lẹ́wọ́ ọkọ mi fún yàn lóyún níta kò possible. so irọ́ ni mò ń pa èmi adébíkẹ́ kò sí wàhálà ìní dá sí ọ̀rọ̀ yín mọ́ láti èní lọ mi ò ní sọ kọ́kọ́ fún yín mọ́ lọ́rọ̀ yìí kan tó ju yín bá dẹ̀ ti rí bẹ́ẹ̀ orin bẹ́ẹ̀ náà nìyẹn ẹ má wọ́ọ̀rì ẹ má wọ́ọ̀rì ẹ má wọ́ọ̀rì náà ìjà tí ni mò ń jà náà ṣé màá màá rí kúlẹ̀ màá ní kẹ́ lọ tẹsẹ̀ bọ́ ni. àti àti kò mí confam ni mo sọ fún yín yẹn gbogbo tí mo sọ fún yín confam tí mo dẹ̀ evidence ẹ̀ lọ́wọ́ gidi ni mo sọ fún yín confam ẹ gbàgbé. ẹ má bínú pé mi sọ fún yín kí n tó wá pé mo fẹ́ wá rí yín nígbà tí mo kúrò níbí jọ yẹn mo wá rò pé kí ni mo lọ ṣe fún yín báyìí ẹ̀yin tó yẹ pé Ọlọ́run fi ṣàlàánú fún mi tí mo wá lọ ń bá jà ẹ̀bẹ̀ là ń bẹ òṣìkà yín tó bá ti ṣerú ìwà bẹ́ẹ̀ yẹn ká lọ bẹ́ẹ̀ òun mo ṣe wá bẹ́ẹ̀ yẹn pé kẹjọ kẹ má bínú sí mi ẹ Sàríyù Sàríyù. ma. èmi máa ní èmi àmọ̀ pé. bẹ́ẹ̀ ni màá tí mo ní pé kó o sún. mi ì sùn mo ti kúrò ń bẹ̀ fún yín kẹ́yìn nìkan jẹ gbogbo ọlá yẹn. èmi ò tẹ̀ ní pòǹdì ẹ̀rù ẹ̀ èmi ò léyàn kúrò. mo ń ṣe ẹrù sọkùnrin wa ní achievement ọkùnrin ò ń ṣe nǹkan kan hmm. kò sí nǹkan kan tó wúlò lórí ara ọkùnrin àfi kí ní abẹ́ méjì hmm. mo dẹ̀ ti ra toy bátìrì yẹn ló máa ń tètè weak tí bá ti ń lò èmi lè lọ four hours hmm. tí bá ti wá lo bátìrì ó máa ń kó owó bátìrì lèmi kàn ní tẹ́ bá ti lè ṣàánú mi tí mo rówó oúnjẹ tí mo rí tàwọn ọmọ jẹ mo ti wà ókè owó bá tí ò ń ṣe kankan àmọ́ ṣé o ti gbà o ti gbà mí wọlé. mo gbà yín hàn kí mo fẹ́ fi gbogbo yẹn ṣe. o ti gbà mí wọlé tọwọ́ tẹ̀sí. ẹ̀yin gangan lálákọ̀ọ́kọ́ mo fi alélẹ̀ fún yín kí ni mo fi ṣe. àwọn òun gbapò lọ́wọ́ onípò àti sàríyù. ma mọ́mí sàríyù. ma ìyáálé mi sàríyù. ẹ fi gbogbo ipò yẹn lẹ̀ sista ọlọ́run ẹ pa máìkì yẹn ó ti ń loud mo wá bẹ̀ yín ni kẹ́ dáríjì mi. Ah, ah. ṣé ẹ ti gbà báyìí. ipe. ẹ ti gbà pé ọmọ oko ni mo gbà kí mo kí mo fà àdúgbò ṣe. ẹ ti gbà pé ẹ ẹ ṣe gbígbé kiri rárá pé ẹ ti ń bẹ. mi ìjà mi ìjà yín lẹ́mọ̀nà ẹ má bínú ẹ jọ èmi kàn ti sọ fún ọlọ́run pé à ọlọ́run o èmi ò fẹ́ ṣiṣẹ́ o pèsè àwọn tó wọn máa ṣiṣẹ́ kówó lẹ́ẹ̀fẹ́ mi ọlọ́run dẹ́ pèsè yín mo wá lọ ń bá yín jà tẹ́yìn bá ti ń ṣiṣẹ́ tẹ́ ti ń fẹ́ mi lówó tọkọ mi náà ti ń fún mi lówó kí mo bẹ́ẹ̀ fi ṣe gbogbo kínní ìyá ní ń tọ̀ ẹ̀. sáré yìí kí ló tó ń gé ẹ lọ́wọ́ tó tún bò ká bó o la ṣe gbẹ̀bẹ̀ lè. bóyá òrùka yẹn tight ṣó ti yé yẹn fi gbogbo yẹn lẹ̀. ẹ jáwèrè gan o. mo gbà bẹ́ẹ̀ ah, ẹ ẹ má bínú sí mi. ṣé mi ò ṣíléwọ̀ báyìí. ẹ lè ṣíwọ́ ọlọ́run tẹ́ bá ti ń fẹ́ mi lówó ẹ ṣíléwọ̀ ah, ẹ ah. jọ̀ọ́ ẹ má jèrè àwọn ọmọ yín. sàríyù. máa ẹ ṣáà ti gbà mí wọlé. tẹ́yìn bá ti ń fẹ́ mi lówó tẹ́yìn máa jèrè everything kò sí wàhálà. ẹ tẹ máa jèrè àwọn ọmọ yín. ẹ ó jọ bẹ́ẹ̀. so ẹ̀yin wáyé ẹ wá jáyé ni àwa wáyé wá ṣiṣẹ́ bẹ́ẹ̀ lọ́lọ́run ṣe pin kò sí wàhálà ẹ ṣe gan ẹ má yẹ ká jà lórí àwọn ọkùnrin àwọn ọkùnrin yóò gbádùn ó ti yé yín bẹ́ẹ̀ ìyá lè mí ah, ẹ̀yàn mi ìyá lè mí ẹ̀yàn ọlọ́mọ fẹ́ràn àwọn ọkùnrin ò gbádùn bẹ́ẹ̀ yẹn so èlò ló wà wà ńlẹ̀ báyìí ẹ fẹ́ mi lówó tẹ bá ti ń fẹ́ mi lówó. ibi tínú mi dùn dé tínú mi dùn dé táyọ̀ mi kún dé wípé mo dán ọlọ́kọ láyé owó oṣù mi ti súnmọ́lé ah. máa dá sí méjì kókò fún yín fẹ́mi nìkan Ọlọ́run ṣé lóṣooṣù abẹ́kọ̀ fẹ́ fún mi wá náà. lóṣooṣù ni. yéé ẹ máa jèrè ọkọ yín o. àmín. ẹ máa jèrè ẹ máa jèrè ẹ mi ò ní ìdíyẹ bá ti dówó ah, ẹ máa jèrè ẹ ẹ wá mm. ṣe rí ó máa ń láìka efinrin nínú ẹ̀gúsí mm. ẹ bá ti wé efinrin sí ẹ fa ta sí mm. ó wà òkè mm-hmm. tó bá dẹ̀ ti sùn tó bá ti kẹ́sẹ̀ sókè bákan ẹ bá ka sílẹ̀ ẹ máa enjoy ẹ. ìyá lèmi bóun So like ṣe gbogbo ilé hmm. like láìkẹ bọ bàbá yẹn bẹ̀rẹ̀ ni kò fẹ́ kóbìnrin máa kó rọṣìn gbòbẹ pé kẹwàá kan lọgẹ ó máa ń fẹ́ kọ́ńkọ́ bẹ̀rẹ̀ bí ice cream ni bá ti bẹ̀rẹ̀ bí ẹ̀mẹ́ta bẹ́ẹ̀ hmm. tó bá ti ṣe bẹ́ẹ̀ bá ti gbọ́ ẹ máa gbèsè ẹnu bẹ́ẹ̀ yẹn just hmm. like that ayé ò le. yíyá lèmi àwa nìyẹn ẹ ṣe tó ní báyìí àbí báyìí. gbogbo ọ̀nà ló ń gbé gbà ẹ ṣáà máa fún gbogbo ẹ ṣe kò sí wàhálà ẹ̀yẹn lọ kówó yẹn wá ọlọ́run ìyàlè ọlọ́run èmi ni lè bá yín tọ́ ìyẹn náà bátìrì nìkan ni nǹkan èso bá lọ bíìsì. ẹ̀yin lẹ ní ìdí ẹ. èmi ò tiẹ̀ fẹ́ bátìrì yẹn ló dáa fèmí ẹ máa mú lọ. ẹ̀yin ti ń lò látọdún yìí ah. láti bí ọdún mélòó kan sẹ́yìn jẹ́ kèmí náà lò díẹ̀. ọlọ́ọ̀ mi mo bọ̀. ẹni tó bá fà ló kàn mí pẹ̀lú wèrè ayé ẹ̀ máa bàjẹ́ ni ọmọ olóṣì ìwọ́n bí sí podò ìkẹjà ó mọ̀ ọ̀nà ilé náà ti sọ di computer village yẹn ayé ẹ̀ máa bàjẹ́ ni ṣáà lọ kówó wá kémi bọ́kọ mi kọ́lé tán tó wà lọ́fìn gbogbo ìkòròdú gbogbo gbogbo àwa la lọ nà olóṣì yín lè fọkọ jẹ́ ìyà wèrè pẹ̀nísúlà ló fẹ́ pa lọ. ọmọ ẹni ò ṣe é gbára lé mọ́. your weakness might be your point of target mo calm down calm down calm down what happened what's the problem. èèyàn want sọ fún mi wọ́n ní kí wọ́n gbọ́ pé ìmọ̀ mi síta mo dẹ̀ mo dẹ̀ mo dẹ̀ mo báwo ni ẹ ṣe possible fún mi ṣe possible náà. àwọn èèyàn wá báyìí wọ́n wá sọ̀rọ̀ fún ẹ o dey believe me and you think I'm going to do such to you. No ẹlẹ́kejì tó máa sọ fún mi rẹ̀ náà. o dẹ̀ ń bìlíìfù wọn. o ṣètò rẹ ló ṣe gbé mi ara rẹ sókè tó tó. ẹ ìgbà olùbẹ̀rẹ̀ sí ní kó ọ̀rẹ́ àwọn ẹlẹ́jọ́ tó yẹ pé ihun tó ọ̀rí àti ihun tó rí ló bẹ̀rẹ̀ sí ní kó wọn tó ń bá wọn lójọ́ káàkiri. you know me too well mi ò kí ń ṣe ẹni tó mi ò i don't even have time bó ti ń lè yìí wọ́n pè mí ni náà wọ́n dídí pè mí ni wọ́n dẹ̀ sọ fún mi. Olakumi, you know I will never do that to you. Okay, My sọ pé nǹkan tí mo fẹ́ ṣe fún ẹ tí mo fẹ́ fi san ẹ̀san oore tó o fi dúró tì mí láti jọ ọjọ́ ẹ̀ níbi àìrọ́mọ bí wa ni pé kí n lọ múyàn kan síta kí n dẹ̀ fún lóyún kí n dẹ̀ má jẹ́ kó mọ̀. listen mi ò ní ever lie, lie. yẹn sí ẹ láíláíláíláí àti baby you know how much I love you ló ń ṣe lè tọ́jú ọmọ bá I love you You're my everything wo bí wọ́n ṣe rí pèmí àti ẹ bá ṣe ń gbé mi lé tí mò ń fún ẹ pẹ́sọ̀ pé lọ́wọ́ mọ tán gbariwo wa inú wọn ò dùn sí ìwọ náà wà tí yọ ọdún tá a ti ṣègbéyàwó kò dẹ̀ sọ́mọ́ bẹ̀ wọn ò dẹ̀ gbariwo wa wọ́n dẹ̀ rí pé inú wa ń dùn à ń wà happy nínú ilé kí ló fẹ́ kán ṣe wọ́n fi kí gbogbo ẹ̀ dàrú ni kí everybody máa lọ́n lọ ẹ̀ ká tiẹ̀ má kémi àti ẹ̀gbọ́n máa ríra ká máa ṣépè fúnra wa ohun tó fẹ́ nìyẹn torí ẹ̀ lọ́ ṣe ń pò kọ ìbànújẹ́ fún ẹ̀ ìwọ náà wá gbé ìṣù láyè ẹ o dey accept ẹ look at you ẹ wojú ìyàwó mi bó ṣe kọ oh my god please smile smile just smile smile smile for daddy smile for me. Okay. Baby, listen, I'm happy with you. You're happy with me too anything that anybody bá sọ kò ní kankan ṣe sí ìdùnnú èmi àti ẹni nínú ẹ ṣọmọye ìjà ìjà couples mo ti dá sí ṣọmọye married people tí mo ti dá sí tó jẹ́ sí wípé èmi lọ́lọ́run lò tó ń bá wọn parí ìjà wọn situation báyìí náà ni o wọ́n bímọ wọn bímọ tíyẹn ti ẹ̀rí ò tó confam èmi máa sit wọn down ni mo máa bá wọn sọ̀rọ̀ ṣé irú ló máa máa gbọ́ wípé ilé tèmi ilé tèmi dàrú ń gbóná no no no no no no o disappoint mi o mi o mi o nípa ọ̀fẹ́ o o disappoint mi o no it's alright. ṣèbó fẹ́ wá ni ó máa fẹ́ lọ o hmm? èmi náà máa gbọ́ ọmọ jọ láyé o babalọmọ pé hmm. babalọmọ òjòkó. wọ́n tẹ̀ ṣe yóò dá o eh? ìwà tẹ̀ ń wù sí ọlá kò bí kó dá rárá náà ṣé bàbá ọmọ ṣe máa ń wù wá ṣé òun lè ṣe wù tí yìí ni. Ah, jọ̀ọ́ aláròye ṣàlàyé fún bàbí àmọ́ ṣe ń wà. èmi ni ṣàlàyé fc àbí ah. mami kókó dáná o báwo lè ṣe ń wùwà ṣé ìfura yín ṣe ti fi ṣírò ara yín wọ́n ti bá yẹ pé ìyá ọkọ tèmi ló ń wùwà sí mi bẹ́ẹ̀ ṣe ń ṣe sí ọlákùnrin yìí ṣé ó máa dùn mọ́ yín. òpònú ni ẹ iye ọkọ ẹ lù wá sí ẹbẹ ṣùgbọ́n àti wọ́ọ́dé lé ọkọ òbọ́kùnrin òbóbìnrin wọn ò pẹ́ ní ẹ̀lágbájá wọn ò pẹ́ ní àtẹ̀mẹ̀dọ̀ tí wọ́n dúró lé mi lórí tó ń sọ̀rọ̀ ò ń sọ̀rọ̀ sí mi pẹ́ ní ibi lèmi èmi o èmi o ṣe tí wọ́n mọ̀ bóyá ọmọ ti yín ló ní problem. ọlọ́run ní jẹ́ jẹ́dé ìjọlágbọ́n ni ò lè fúnyàn lóyún. ọlọ́run ní jẹ́ ọlọ́run ní jẹ́ kémi ríru ẹ̀ rírọ́ hmm. ọlọ́run ní jẹ́ nígbà tí ọ̀dọ́ lè kò ní problem hmm. kò ní problem mi ìyá iná dẹ̀ ní bólú tí wàá gbé tiẹ̀ wá tó máa ní problem ọlọ́run ní jẹ́. ọlọ́run ní jẹ́ àmọ́ màmí kò dáa o kódà náà orí lárábìnrin dẹ̀ ṣe fún yín o nígbà tí àwọn ọ̀rẹ́ yín tó rán ọmọ títí wọn lọ sí abroad fún school tẹ́yìn wọn arán bọ̀dá mi lọ sí India tẹ́yìn ń pè lamẹ́ríkà ọmọbìnrin yìí òun ló ṣe dáadáa fún yín yẹ pé kọ́ọ̀sì mẹ́tìn tó ń ṣe ó torí ẹ̀ ṣe lẹ́sà kọ́ọ̀sì kó ba lè máa fi owó yẹn tó bá lè da sí méjì láti rán bọ̀dá mi Déjọlá lọ sí skul. èmi fúnra mi tí wọ́n ń pè ní lọ́ọ̀yà tó ń tìtorí ẹ̀ pè yín níyà lọ́ọ̀yà tẹ̀ ń ṣakọ ta ló rán mi lọ skul ta ló rán mi lọ skul ṣebí arábìnrin náà ló dúró tì mí tó dúró tẹ̀gbọ́n mi tó dẹ̀ dúró tẹ̀yìn gangan gangan fúnra yín mami kò dáa ẹrù òrè ẹrù òrè kò Da. ẹ ìwọ sọ ti ẹni olójú òní lajúlẹ kí tàlùbọ kò wọ bẹ́ẹ̀ ni èmi ò ní lajúlẹ̀ kéèyàn kan wá sọ mí di àgàn ọlọ́run ní jẹ́. mami mo kọ yín níyà ìyá tó fi ṣépè fún ìyá òun ni mi fẹ́ rí ilé nànà mi mọ́ o kéde má pe nọ́mbà mi mọ́ yín ọkùnrin. má jẹ́ kémi náà ẹ̀rí ẹ̀ ń bì báyìí mọ́ òpònú àtẹnù ṣé ń gbọ́dọ̀ àní ṣé ń gbọ́rọ̀ burúkú lẹ́nu ẹyẹ eléyìí nǹkan ìníyà nǹkan ìní ti fọwọ́ gbá kínní ẹjọ́ èlé ló ń fún mi èló ló ń fún mi tó sọ̀rọ̀ ẹ̀ di bàbàrà pé bóyá bí n bá rí ẹ mi ì ní jẹun ọ̀dẹ̀ òpònú aláìníròònú nígbà tó títí ọlákùnbí tó ti pò pọ̀ mọ́ fún gbogbo yín tó pọ́ mi kẹ́míkà pọ̀ fún gbogbo yín kò dẹ̀ lè pò fún mi ìrọ́lùpà lílọ ní èlò kò sí tó máa ṣe torí mi máa di eh, grandma lẹ́yìn tí mo di grandma ti máa di grandma ti ọmọ mi náà lágbára ọlọ́wọ́n ba ọ̀dẹ̀ bóyá ti gbówó fún ó bá tán máa fi lajú mi sílẹ̀ kó sọ mí dìdàkudà kó sọ mí dìgbẹ̀ òdà ní kó sọ mí dìdà bí mo ṣe dà gbogbo mi ti di grandma ìyẹn ti fowó rà pa ló bá ń wá sọ̀rọ̀ sí mi ẹni tí ìgbẹ́ fi bó ṣá ó sì ń bá àfibọ̀ lọ́lẹ̀ wájú mi mo retí ẹ ìjọ ọjọ́ ń bọ̀ lọ́lọ́run rí. babe ṣọ́rọ̀ tó wà nílẹ̀ yìí ah ó ti dojú ẹ̀ báyìí kì í ṣe nǹkan tá a máa fọwọ́ yẹpẹrẹ mú mọ́ ẹ́ sórí bọ̀bọ̀ ẹ̀ ó ti lọ́ọ̀fẹ́ ìwọ ni kó wá lo iq ẹ̀ kó jẹ́ kórí ẹ̀ pé adọ́wọ́rú o bó ṣe wà ẹ́ is madly in love with you so gbogbo ọ̀rọ̀ yìí wá kù sí ẹ lọ́wọ́ má dọ́wọ́rú má hmm? ro tèmi hmm. show him excess love and ọ̀rọ̀ ṣe ń lọ yọ̀dá kó introduce ẹsẹ̀ mọ́ sí ah èèyàn tí mọ́ sí ẹ̀ bá dẹ̀ ti gbà. <laughs> I'm Jerry, I'm Jerry. Ṣorí opportunity bá èmi gan ṣe jẹ́ ìpè fi ṣe rí rárá wá ṣe. torí nǹkan tó ṣe fún mi ó fi hàn pé mo rí ìrìn pé onífẹ̀ẹ́ mi ló. ọ̀rọ̀ hmm, sí wàhálà kò sí wàhálà kí wọ́n máa ṣàdọ̀wọ́rùn ní tèmi kò jẹ́ kí everything wà okay. yeah. everything is set. Ah, eh, ìgbà wo ló fẹ́ lọ káwọn ọmọ ní school. Eh, láti di bí òun náà ló máa lọ gbé wọn ló máa ń gbé wọn ló máa lọ gbé wọn tó bá di time tó máa lọ gbé wọn ló máa gbé wọn wálé. your eh, ah, weakness might be your point of target. work on yourself o. Oh. your weakness might be your point of target. Sàríù kí ni sọ Sàríù kí ni àdàdà tó bá kàkí kí ló wá sí mi. ìwọ kọ́ mo wá rí jàre ah, ìyáálé wa mo wá What? ìyá wọ́ọ̀tì yálé. madam fún alápọ̀npọ̀ntì. rárá o ẹni tí oúnjẹ tí ìyá ọkọ ń jẹ. méjì àmọ́ pé lọ wá rí ló ti dìyálé ẹ ah, ah. lọ́mọ tí mo tẹ̀sẹ̀ fún lóyún tó ti wà seven children àmọ́ pé o ṣe cross multiple nítorí owó you are beginning to mess yourself. fòfin yẹn lẹ ìgbà tí wọ́n gan mọ̀ ọ̀nà ọbẹ̀ ò mọ̀ gbó èmi wá ń jẹ ta mi ìṣàbẹ̀rẹ̀ ẹ ó fún mi fifteen thousand mo dẹ̀ dúpẹ́ ó dẹ̀ ní mo lè padà wá tí mo bá fẹ́ mo dẹ̀ padà wá lẹ́nu. ó wá mi jẹta ó tún ta mi lólobó. má ṣe sọ fún ẹ ó wọ́n mi fifteen thousand. no fifteen wọ́n wọlé tó bá wọn kọ padà ó tún wá padà wá lẹ́nu tó fẹ́ jẹ gbárùn ni. rárá. ok fifteen thousand wèrè tó gbà kí ló fi ṣe. ah mo lò dáadáa o wo mo fáwọn ọmọ nílẹ̀ yẹn ní five thousand lórí ilẹ̀ tí bàbá rẹ̀ filẹ̀ fún ẹ pé kọ́ ọmọ bá wa ṣe ẹ̀ nà then ten thousand tó kù àwọn ọmọ rẹ̀ gbádùn lánàá mo ra pepper soup fún wọn mo ra meat pie mo ra donut inú wọn dùn mo ní dájú yín lẹ́ni kí n fún yín o ó ṣe something fine with me? Eh. lára àwọn sọ́ọ̀tì fine. inú wọn dùn gan. sọ́ọ̀tì àwọn ọmọ mi ti put on weight. Ah! wọ́n ti put on weight. gidi wọ́n ti put on weight. o ti ojú mi ti ọ̀hún. àmì eyín nìkan ló fi já láàkì mi o. gbàgbọ́ gbàgbọ́ gbàgbọ́ mo gba àwọn ọmọ nílẹ̀ yẹn mo sọ fún pé o ti dolówó. sáré ó ń broadcast mi pé mo ti níláárí. how come ṣé mo lówó ni bí mo ṣe wà yìí. o ti lówó ah gbà tí ìyá ọkọ ń jẹyàn kan ìwọ ọlọ́run fún ẹ ní kinní yìí tó strong o dẹ̀ ń lò fún yín o dẹ̀ fi ń gba owó gbogbo owó oṣù ẹ tó bá ti pin bẹ́ẹ̀ yẹn tó kó léwọ́ lọ́wọ́ tí wọ́n gbà ìwọ máa ti parọ́ fún pé gbogbo owó oṣù ẹ ìwọ ń fún èmi ṣáàdà ìpòhùn náà ń ṣàánú ẹ owó ń pọ̀ sówó ni. Ah! sáré ò ti fẹ́ bà tèmi jẹ́ fìrífìrí ọlá lásán lórí o ti ń broadcast táwọn Dangote bá ti ṣe ilé ayé ara wọn báyìí lọ́kọ̀mì tó ti sọ pé àwọn nílá rí wọn ò ní bùlọ̀ lókè ó fẹ́ rẹ́ bọ́ lókè. mi ì lè rí ẹ bọ́. èyí tó ń ṣe yìí ń bùlọ̀ láti rẹ́ bọ́ ni. wo wọn á bí ẹ lọ́jọ́ judgement day o pé kí ló fi kíní abẹ́ yìí ṣe. fún kíni wọn jẹ́ you're beginning to make me sad. pẹ̀lẹ́. you're beginning to make me feel I'm seeing tears already. sorry sorry pẹ̀lẹ́. this is not fair. pẹ̀lẹ́ pẹ̀lẹ́. i'm calling you begin to turn me to gigolo. pẹ̀lẹ́. you begin to turn me to gigolo. iṣẹ́ náà ni. were you not there? Sorry, were you not there when I was telling you this is not fair? Madam. Eh? Madam. Sorry. Ma keke ayọ̀. Madam. Sorry, ó ya wèrè o. Bó ti ń kíran ò ti react. Ó ti ní strong heart. Ó kíran o. Sorry yóò kíran o. Mo tún create ẹkún ò ti ẹ̀ lè dúró tèmi kú two minutes. Mo ṣáà ti sọ sọ́rí madam da tó bá sọ máa gba owó yẹn o lọ pè wá lọ pè wá mi fẹ́ wó má ṣe sneak out ṣe kí àjọ mọ́ lèmi lẹ́nu iṣẹ́ sneaker. ṣe kíá ṣe kíá ní ìwọ ẹ wà náà ṣé mo mọ̀ ẹ́ rí ni. kí wòye yẹn ti ẹ̀kọ́ owó wá má ṣe máa gbà á lọ délé kí ni mo fẹ́ fi gbogbo kíní yẹn ṣe ọjọ́ kú lọ́jọ́ ìsinmi tá a bá ṣe lè gba owó kù sí i. pàdé mi fẹ́ sọ. ó máa ń lo kọ̀ọ̀kan máa ní. mo ń wò ó pé mi pe ìyàwó mi jókòó kó bá mi sọ gbogbo tó ń ṣẹlẹ̀ yìí fún bá mi bá sọ̀rọ̀ bá mi bá ìyàwó mi sọ̀rọ̀ bá mi ṣàlàyé gbogbo tó ń ṣẹlẹ̀ yìí I don't know how to tell her ẹ̀rí ọkàn jẹ́ mi mi ò gbádùn mi ò gbádùn ara mi nǹkan ṣe mí. alákùnrin mi ni ìyàwó tiẹ̀ ah, èmi ò lè jẹ́ mi ò lè jẹ́ kó mi o mi ò lè jẹ́ rí mi fín ní ọ̀sẹ̀ fún tó bá rí mi báyìí à tí má tẹ̀ délé ẹ̀ nǹkan tó máa nǹkan tó máa tò síwájú mi iyán ẹ̀fọ́ gbogbo ẹ̀ máa lọ tọ ọ̀rọ̀ dọ̀rọ̀ dọ̀rọ̀ àti àti ọ̀rọ̀ tó ń rùn kí lọ́sọ́ kí lọ́sọ́ sí létí àbí ò lè dẹ́ni yẹ̀yẹ́ lọ́wọ́ ìyàwó ẹ̀ o. mo dẹ̀ kìlọ̀ fún ẹ tó agídí náà ni agídí náà ni agídí náà wáṣà kagídí báyà bí àwọn ṣòbò o ò dẹ̀ ń ṣòṣòbò kí wàá ní pọ́blẹ́mù ẹ̀ o ṣe àwọn sọ fún mi o ti dájú ẹ lọ́wọ́ tó ń sìn oníkèémí wa máa bẹ báyà àjọjọjọjọjọ Ah Ah, àjọ jọ jọ ah, má sọ̀rọ̀ ẹ̀ mọ́ àìrọ́ ah, <laughs> ah, mi mú kọ̀ mọ́. ọ̀rẹ́ mi òde fọlá ẹ̀ mí <laughs> tó wú ẹ bá máa dé má máa fi pàdé ẹ lọ́lẹ̀ wo bó ṣe ń dán wo <laughs> bẹ́ẹ̀ bí ti ṣe ń rọ́ọ̀sì ẹ ọ̀rẹ́ mi fọlá Mo? mi àwọ̀ rí tí ẹ máa kúkú Oh ìṣẹ́jú díẹ̀ náà ni. ẹ o àbí mò ń lálà ni Ìjàníkí babes ìwọ ló wá di ẹni tó mú ọ̀rọ̀ lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan àwa ta tiẹ̀ tí wàá mú ẹ wá sẹ́kọ̀ọ́ gan ọ̀rọ̀ tí wàá sì bá ṣe mu láti ilẹ̀ bíi area gẹ̀ẹ́sì bọ́ọ̀bọ́ ó dẹ̀ mọ́rọ̀ lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan owó ìmọ̀ ah, owó ìmọ̀ ti pọ̀ ọ̀rẹ́ mi fọláhùn mi. Hmm. má wọrí fọ́ọ̀nù àwọn ẹ̀ tó ti gbọ́. <laughs> máa pẹ́ dà fún yọ láyé. anyways àwọn ọmọ mi kọ wà pé lọ́wọ́ máa lọ gbé wọn láti school sí. ọ̀rẹ́ mi láti bàtà àtijọ́ kó lè káyé ọ̀rọ̀ tó ń sanwó ló ń jẹ bẹ́ẹ̀ madam the madam it is a matter of cash. <laughs> ṣáàkì owó mo fi ra mi lọ́kàn balẹ̀ ni àti pé ọkọ mi ò tiẹ̀ kò fún mi wà lára ah, ṣàfọláwọn èmi náà jọ nítorí ọlọ́run kémi náà rọra máa sin ohun kémi náà rọra máa mọ́rọ̀ lẹ́yọ kan bó ṣe mú ìjọ nítorí ọlọ́run àwọn ah, ẹbí ẹ̀jà rẹ. tiẹ̀ náà á ah, dé àwọ̀ rẹ̀ ṣọkàn balẹ̀ tiẹ̀ náà á ọ̀rẹ́ mi. Hmm. <coughs> Ah, kí ni kàn fi kí ni kí ni jíjẹ kí ni mú fífi ilé ọ̀rẹ́ ló wà ṣé bó ṣe wù ẹ́. mo fẹ́ kọ́ lọ́ọ̀ ṣe mi lólobó bíi ti kí n náà lè máa sọ̀rọ̀ báyìí kí n máa fọwọ́ jù mí báyìí ah, ah, ọ̀la hmm, ṣayé èmi nìyẹn orúkọ olówó ẹ̀rẹ́ ó wá ti fọlá yẹn ṣayé báyẹn. Hmm. ẹ wo kó tó ń jẹgẹdẹ tó ń rẹ dì í mọ́ ikú tún fakọ sí i. tani ah, ọkọ mi kalẹ ilẹ̀ máa ṣu ẹ talẹ lẹ́yìn tani mò ń wò yìí ah, ṣé ni ẹ ṣé bí wọ́n sọ pé ò ní ni ẹ. ṣe rò pé mi fẹ́ wá bí tẹ́lẹ̀ ni kí ló kan rún àwa yìí tá a bá sọ̀rọ̀ a máa mú ṣẹ́ ní tí màṣọ ọmọ yín tó ń bẹ̀ ń gbé kí n tẹ̀lé òun wá bí bá ṣe rò mi fẹ́ wá bí. will shut up your mouth ah, ṣé o ti mọ̀ pé wàá pè pè wá ṣé mi bá ilé yìí màmí ẹjọ tó yọ náà ẹjọ kò ṣe torí pé kẹyìn àtẹ lè máa kẹkẹ máa hágíọ àbí kẹ máa kẹ máa kẹ máa fọ̀rọ̀ ṣe kínní ni mo pè mo pè wá síbí báyìí fún ẹ wò màmí nǹkan ṣe mí o. kí ló dé. nǹkan ṣe mí gidi gan ni. kí ló ṣe ọkọ mi Ọlọ́run jẹ́ kí nǹkan ṣe. mo lábẹ́ aṣọ. Ọlọ́run jẹ́. ẹ wò ṣe rí reason tí mo ṣe mú àbúrò mi wá síbí báyìí òun ni wípé I have one good news it's a good news and at the same time it's a bad news. aláwọn bọ̀mọ lẹ́rù kò má lè rọ. èyí nìkan délé lè ṣiṣẹ́ yẹn fún mi. má ṣe. má mi ṣe mọ̀ pé ẹ bá mi jà láti jọjọ́ ẹ̀ pípé kí n lọ wá nǹkan ṣe kí n wá obìnrin ah. kí n ṣe gbá kí n ṣàwọn. olúwa ṣeun ó ti gbà. mami. olúwa good news lóòótọ́. so mo ti um, mo ti wá lady yẹn ti bímọ fún mi. ẹ ah. eh, ó ti bímọ mẹ́ta fún mi. ẹ. ṣé wàá rí mi um, ṣe bá sọ̀rọ̀ ìmọ̀ mi oyún ẹlẹ́kẹrin ló wà nù ẹ. oṣù mẹ́ta ló wà. Adéjọlá. báwo la ṣe wá ń gbọ́ wípé ìyá mi ò mọ̀ wípé mo ti lọ́mọ mẹ́ta ìkẹyìn dẹ̀ sùn bọ̀ lọ́nà mi ò bí ṣe sun mi àtijọ́ ọjọ́ yìí tí mi ò wá sọ̀rọ̀ yẹn fún yín mo mọ ohun tí mò ń ṣe o kò ń ṣe pé bóyá mo fojú di yín o màámi mo mo ń wo pé báwo ni mo ṣe fẹ́ gbé ọ̀rọ̀ yìí bó ṣe fẹ́ jọra wọn bó ṣe fẹ́ nítumọ̀ létí yín àmọ́ ẹ̀yin náà lè sọ wípé ọ̀rọ̀ kí tóbi títí káfọ́ bẹ́ẹ̀ bu ó ti wá kà mí láyà báyìí ẹ wò màámi mo mọ̀ pé ti yín ò le bẹ́ẹ̀ ṣe má bá mi sọ fún ìyàwó mi ní kókó báyìí ẹ tó yọ lọ àtẹ̀yìn àtàbúrò mi mo mọ̀ wípé máa gbọ́rọ̀ sẹ́yìn lẹ́nu ó dùn ìbẹ̀lẹ́yìn náà ẹ mọ̀ bẹ́ẹ̀ ṣe máa pákéjì ẹ̀ fún un torí ọlọ. oró mọ mi. mọ mi má jẹ kó ló mú yín. ẹ má ah, gbọ́ Adéjọlá ní sùúrù ní sùúrù ní sùúrù ní sùúrù. obìnrin ti bí ọmọ mẹ́ta fún yín ìkẹrin wà nínú ẹ̀. ó dé lánàá sọ fún mi ìyá tó bí ẹ lọ́mọ mi mọ̀. irọ́ ni o ìyá Adéjọlá. kẹ́mi. ṣé pé ẹ mọ owó ṣe ń lọ. ẹ kí wàá ti ẹ. láti gbogbo ọpẹ fúrí. Ah, ṣé ẹ rí látòrí àkọ́bí yín ìyá Adéyọ̀sọ́lá débi ìkẹrin yẹn oṣù oyún oṣù mẹ́ta tó wà náà yìí kí ni irú àwa yìí ó mọ̀ ṣebí ó di medical center ló ń lò ṣebí nọ́mbà seventeen Smith Street ní owó owó tutù ní ọ̀nà bàrígà bẹ́ẹ̀ ló ń gbé. èèyàn burúkú lọmọ yìí kí ni rísì tí o ṣe sọ gbogbo ọ̀rọ̀ fún yín gbà tó mọ̀ láti jọ ojú ṣẹ́rí bò ń gbogbo lè lọ. sọ̀rọ̀ ló lẹ́nu ẹjọ́ jẹ́ sọ̀rọ̀ Adébíkẹ́ ìwọ náà mọ ìwọ oró eléyìí ìwọ ò lè fi tó èyí létí ẹ̀yin méjèèjì wá jọ sùn ẹjọ́ náà. ọjọ́lá ìyá adéjọlá ọlọ́run àwọn èèyàn jẹ́ wẹ́pẹ̀ tàbí bọ́ọ̀lù ìrẹ́ o. ẹ fòrúlẹ̀ ọmọdé ló ń ṣe o ìṣẹ́gun tó mo sọ fún yín yìí ẹ ìròyìn ayọ̀ ló yẹ kó jẹ́ fún yín o kò tẹ̀ yẹ kẹ́ bínú rárá ọlọ́run kò yẹ kẹ́ bínú o ó mo mọ̀ pé ìbínú tẹ́ bí pé ó kẹ́mi ìsọfún yín mo dẹ̀ ti sọ rí sì ti mò ń ṣe sọ mi ò fẹ́ káwọn ọmọ yẹn ṣọkùn ni ẹ ti understand mi ò dẹ̀ fẹ́ kó ń wálẹ̀ ni mo ṣe sọ fún mi bọ̀ mo rí pé mẹ́tẹ̀ẹ̀ta ti dúró. pé o fẹ́ kán ṣọ́kù ló sọ fẹ́mi ìyá ẹ̀ fún odidi ọmọ mẹ́ta oyún kẹrin wà nínú. mọ́mí ẹ má ta ẹsẹ̀ lọ síbò mí. gẹ́gẹ́ bí àbúrò ẹ̀ ṣe sọ ọlọ́run abẹ ìyànjú ẹ̀ ire o. Oye mi, oye mi. More to existence, man is evil, the trend is loud. Ó dẹ̀ sùn tiwa wálé yìí, ẹ káwọn ọmọ ẹ ti ẹ̀ mú ẹ̀, ẹ kọ́ mú ẹ ní bàbá náà o dey spend night pelu. wa will lọ́lé lálẹ́ yìí I mean including wa selfish na. báwo mi ṣe wà selfish. yeah o wa selfish na ok àtàrọ̀ ni mo ti wà ń bèbà nísìn tí mo ti wà nínú ilé tí mo our pẹ̀lú ẹ̀ òun our àwọn ọmọ wípé àwọn ọmọ kọ́ She's mí gẹ́gẹ́ bí bàbá ṣọ́sọ fún ẹ pé àwọn ọmọ mi gẹ́gẹ́ bí bàbá wọn èmi ni màá gbé wọn lọ sí skul láàárọ̀ màá ti jí kúrò nílé mi as early as five four o'clock ìgbà mi àgọ́ mẹ́rin màá ti kúrò nílé ìyàwó mi máa bẹ̀rẹ̀ pé mo máa parọ́ máa dé bíbà máa gbá ọmọ lọ sí school máa tún lọ gbé wọn lọ́sàn máa mọ́ ọmọ kúrò níbi iṣẹ́ máa fún ọ lẹ́sìkìsì máa kọ́ ìyàwó lè mi náà nà ń. no no no no Me like statement yẹn. di àìsàn yìí náà tí wọ́n máa ṣe iṣẹ́ ọkọ níbi ṣe mí bí ìyàwó tó máa ṣe iṣẹ́ ọkọ nínú ilé jẹ́ káwọn ọmọ yìí mú ẹ dáadáa ah ó lọ́lé lálẹ́ yìí o. mo ti gbọ́ tó sọ mo ṣorí àwọn ọmọ yìí wọ́n dá mi mọ́ gẹ́gẹ́ bí bàbá wọn. ṣé ìfẹ́ kan tó wà ju èyí tí mo fẹ́ àbí ṣé wọn mọ̀ pé mi ni bàbá wọn ni ẹ eh? don't be selfish now come on don't be don't be selfish please let me go home Get ká máa ṣe bá ń ṣe títí everything fi máa yan tó fi máa wà okay ṣùgbọ́n now tí bá délé i mean kí ni mo pe àwọn mi kì í sọ fún pé mi ò wá sílé ṣé mo lọ sí business trip ni Eh? Me ò lọ sí business trip náà báwo mi fẹ́ explain For fẹ́rẹ́ I see position ẹ̀ now. how do you want to feel To buy yẹ pé one, lò wá ní irú position tó ń wà tí mo dẹ̀ ń ṣerú nǹkan báyìí are you going to be happy with me ah, come on now. wa náà need ìdẹ ní ìdẹ ń bi. ẹ ní ìdẹ kí lẹ ní ìdí gangan. a ní ìdẹ ń bi. mo fẹ́ràn pọ̀rọ̀pọ̀. stop ẹ. mo fẹ́ràn pọ̀rọ̀pọ̀ bèrè náà ni tó bá ti rojúmọ́ rí bá ní òun mọ̀ ọ́ tí mo ṣe mọ́ kò pọ̀ kẹ́ ẹ̀yìn ọmọ mi it's not possible that can't be true ṣùgbọ́n kó tó ń sọ fún mi ṣá adébíkẹ́. mi ò bọ́ sí ah, kì í ṣe pé wọ́n ní wọ́n sọ pé òun fúnra ara ìlú fẹnu ara ẹ̀ sọ fún mi. o àjọmọ ọ̀rọ̀ yìí ni àjọmọ wọ́tọ̀ọ̀pù ni kúlẹ̀kúlẹ̀ ọ̀rọ̀ yìí. Ah, èyí tó mọ̀ gan tó ń gbénú mi ó wà ń lẹ̀ ṣó ti gbọ́ kódà wọ́n ti pe family meeting mo dẹ̀ máa mú ojú mi ìdébẹ̀ torí mo fẹ́ lọ wo ojú àṣebí. well ìgbà tí kèmi náà wá àmọ́ mi ń ṣe bí yín èmi kò fẹ́ wá gbọ́ ọ̀kan tó fẹ́ ṣẹlẹ̀ lọ but má wò ó rí olólùfòfò ń ṣe mo sọ pé kò jẹ dáadáa. àti tó wà nù mí tó ò tí ì gbọ́ àti tó máa tú ní family meeting àti tí ìwọ mọ̀ gbogbo ẹ̀ ni máa kó wá fún ẹ live and direct wọ́n fi yẹn lẹ̀. what a wicked world ayé màá nìkan mo ní sọ ni mo máa tẹ̀ mọ́ ìjọ kìnìún àná olọ́kan níṣẹ́ ló ń gbọ́kọ ẹ̀ pamọ́ sábẹ́ báyìí ó bímọ ǹjẹ́ tó bá tẹ̀ tó wá díjọ́ kò mọ̀ ó yẹ ká tún rọ́kọ níṣẹ́ ló ń tọ́jú ọkọ ẹ̀kọ́ ò sí nílé aṣọkọ ọlọ́kọ ló bímọ fún aṣọkọ ọlọ́kọ ló fẹ́ nǹkan tó máa ń ṣe yìí ò dà Fọláṣayé ara alẹ́ ló máa mọ̀ lámòdì wèrè lára àtà máa mọ̀ ọ̀rẹ́ mi nǹkan tó ṣe yìí ò dáa ṣáàkì kí ló wá dé o. Ah, ètò dé náà ló fi rí mi. òde ah, mo gbà kan ṣé mo gbọ́ ọkọ ṣáàkì ni ah. ọkọ lọ́kọ ló mà ní mo gbà eh. ẹ kí ló wá ṣẹlẹ̀ kí ni mo ti ṣe tẹ́nìkan ṣe rí. ẹ̀yin òṣèrú ẹ̀ rí kò sẹ́ni ṣerú eléyìí rí kí ló ń ṣe ẹ́ àbí náà kọ́ lélẹ́yìn Fọláṣayé tí mo mú látòkò ìjà ní ike tá a mú ẹ wá síbí. pé kó wá lajú ọkọ ọlọ́kọ ni ìwọ fi ń lajú mo wá ń sọ fún ẹ òun yan ní fọ́nrán òun yan ní fọ́nrán ah, ojú òun tiẹ̀ ládùúgbò ni abọ́ mọ̀ pé gbogbo àwọn aládùúgbò ló ti mọ̀ ìpọkọ ọlọ́kọ ló bímọ fún ṣọ́mọ ni. Mm-hmm. ẹ jọ kí la gbé gan kí la jù. ẹ ìgbà tó wá mú mi wá láti kinní kan ó lọ sí òmú mi dé ẹ òmú mi wá sẹ́kọ̀ọ́ ṣé orí yẹn ni kí n dẹ̀ jókòó lé ah, ah. mo ti wá mẹ́kọ̀ọ́ ojú ẹ lọ nìyẹn mo ti mẹ̀kójú ẹ lọ nìyẹn. ó tọ́ ni o wọ́n ní ọmọọṣẹ́ ah. máa ń mọṣẹ́ jọ̀gà lọ bọ̀ kò ń ṣe bí irú ẹ̀ odò tó tójú ẹni kò ní kò ní gbé ni lọ ìwọ Fọláṣayé mò ń bẹ̀ sòótọ́ ọ̀rọ̀ òun rí bí bóyá mo wá sọ̀rọ̀ burúkú sẹ́ bóyá mo wá fi ọ̀rọ̀ nù ẹ́ lára àbí ó ní ọmọ wà nínú ilé ọmọ màmá ké àbọ̀kọ ẹ wà nínú ilé ah, ah. ṣókì ń gbọ́hùn ni ò lè fọkọ ọlọ́kọ sílẹ̀ kó wọ́ ọkọ tiẹ̀ síwájú. ṣé o máa kọ́ mhm. mo ti wá rí para ta ẹ́. bí ti báwo. ó mú wọn ni òrírú ẹ̀ ni. amen orí pé orí pé gbogbo ẹ̀ orí bí ìgbà tí ara ṣe pé kinní kan orí pé ó ti yàtọ̀ ó ṣàrí gbogbo ẹ̀ ó ti yàtọ̀ tí ìwọ náà bá rí wàá ṣe ara ló ń ta ẹ ṣáàkì ara ń ta ẹ ni. ṣé orí tẹ́mi bá máa lọ́kọ̀ ta ẹ ni. lójú ẹ̀mí yẹn báyìí ni ìwà gbọ́kọ ọlọ́kọ̀ Fọláṣayé tí bá fẹ́ yín gbọ́mọ̀ pọ̀ kò wá ṣe bí ọkọ ọlọ́kọ̀ tó gbà á aṣẹ́wó onínàbì àwọn tó gbọ́kọ ẹ ni ó yẹ kán ti mórúkọ ẹ lọ gbogbo ibi tó yẹ kán mórúkọ ẹ lọ. tẹ bá ti rojọ́ yín tán hmm? Hmm. bóyá kẹ máa wá lọ torí ò lè wá sínú ilé mi mi ì ní gbà ẹ láàyè kó wá sínú ilé mi kó máa ṣe ẹnu kó máa pariwo ilé mi lórí kó máa ṣe ilé. sórí mi ní sọ̀rọ̀ sọmọ kókó torí ẹ̀jẹ̀ ọ̀run ni èmi àtọmọ kókó lè jọ àwọn ọkọ ẹ̀ tó ló wà nínú ilé yẹn tẹ́ ẹ̀jọ́ lójú ti yẹn ẹ̀jọ́ wá bá mi ń bì mi ò níbi tí mo fẹ́ lọ. Fọláṣadé hmm? wà á máa wá lọ. ó kẹ́ mi ò lọ́kọ ẹni kò pè jáde agbọ́kọ́ lọ́kàn ọ̀rẹ́ òfò aláìlójútì àwọn èèyàn sọ̀rọ̀ sí yọ̀ta mo wá bẹ́ẹ̀ sọ̀rọ̀ nulẹ̀ ó wá ṣe mí gbọ́ta láì gbọ́ pẹ́pẹ́ bọ́ta fún mi pẹ́rẹ́ bọ́ta èmi ṣáàkì lélẹ́yìí. ṣáàkì tó bá yẹ wàá bọ́ta nulẹ̀. àbí mo ti bọ́ta ni àmọ́ pé wọ́n orí mi láti kékeré lóṣù wa. aya mi ọlákùnbé tèmi nìkan gbọ́nà ẹni tó jókòó lọ́ọ̀kan ẹ̀ tó ń wọ ẹ̀ ń jó mọ́ ẹ eh, Fisóyè ǹjẹ́ rẹ mọ̀. bẹ́ẹ̀ni mà ń mọ̀ ọ́. ìyẹn ni wọ́n ń pè ní eégún mọ̀yàn èèyàn méégún ọlákùnrin bóyá o lè ti máa gbọ́ fírífírí bákan bákan tó bóyá èèyàn kan bímọ fọ́kọ ẹ níta ni o àbí bákan ẹnìyẹn ni ó ti bímọ mẹ́ta fọ́kọ ẹ ó dẹ̀ tún ṣe wọ́n bó ṣe wà yìí ó wà ní oyún kẹ. mọ́mí ẹ̀jẹ̀ má bínú ẹ ní ẹni tó jókè ó bímọ mẹ́ta kọ̀ọ̀kan ó dẹ̀ tún wà ní oyún báyìí possible náà èmi tí mo jẹ́ ìyàwó ilé gan mi tí ì bí kankan <laughs> èèyàn kan á dẹ̀ wò tuntun á bímọ mẹ́ta fún married man á tún wá lóyún kẹrin fún mi ọdún mo ń mo ń gbọ́ àwọn ìgbọ́kúgbọ́ kan láwọn ọgbà kan tí mi ò bìlí pé ọkọ mi fihàn lóyún àbí nǹkan bọ èmi trust ọkọ mi pé kò lè ṣerú nǹkan báyìí tó mú mi ó yẹ ni yìí ń parọ́ fún yín ni o. bó ṣe ń rí nìyẹn ayé sọkọ o èmi ò mọ̀rọ̀ ọ́fíìsì àbí àwọn sọ bó ṣe rí gẹ̀lẹ́ mo sọ fún ẹ̀yin torí ọlákùnbí mo kéékèèké mo yán yán mo kìlọ̀ fún ẹ tó àbí pariwo fún ẹ tó ni pé ọmọ bóni lárajà ṣọlọ ọmọ bóni lárajà ṣọlọ ọmọ bóni lárajà ṣọlọ o lọ bí tì ẹ rọ ni o gbọ́. mami ma sọ̀rọ̀ báyìí náà ní ẹ bá mi bẹ̀ yẹ owó gbogbo kọ́ tẹ̀ sọ kó tẹ̀ ní kí ẹ bá mi bẹ̀ ẹ dẹ̀ ń nọ̀pá aṣọ rẹ̀ ẹ kò nọ̀pá aṣọ rẹ̀ baby please for me i'm sorry. ọgbọ́n ṣe lóòótọ́ ni lady tó jókòó yìí ó bímọ fún un kò lè sọ̀rọ̀ náà. ẹ má lù mí pa àtúkùn bí ẹ tí ì rí nǹkan to ẹ wò ó ẹyí yóò ti bàjẹ́ rọra calm down kẹ lajú kẹ la etí yín ẹ tí ì gbọ́n kankan ẹ ní sùúrù ẹ ní sùúrù. ní sùúrù fẹ́mi ẹ̀ torí wọ́n ní bá wí fọ́mọ ẹni agbọ́n kásán gbà tẹ́mi ìwé ni ṣùgbọ́n irọ́ ni iṣẹ́ ni òun kàkọ́ pọ̀ aṣọ kiri bíi tàlùbọ́sà lójoojúmọ́ ló ń múra kiri bíi téégún ló ń wà sórí wà sọ́rùn góòdù bíi aláfiṣe tó jẹ́ patipatipati náà ni ọmọ tó di ẹ̀gbọ́n tó wá láti ilé rẹ̀ tó mọ̀ ẹ́ pé òun láti secure future ó bẹ̀rẹ̀ sí bẹ́mọ̀jọ bá ṣàjẹ̀bù bẹ́mọ̀jọ bẹ́mọ̀jọ wo wọ́n ṣèrè àwọn ọmọ yẹn. kò ní jẹ́ mọ́ mi kájẹ́ bá jájẹ́ kò ní jẹ́ èrè àwọn ọmọ yẹn bẹ́ẹ̀ ni ah kí ló dé èmi mo kó báyìí ni ṣé mi mo yà ẹ́ ládùn ni ìwọ lọmọ bí tó ti yan orí o àwọn ọmọ tèmi adérọlá adétọlá adéyọsọlá tèmi ọmọ olórí alálùbáríkà ni wọn o. ṣọtọ fún mi jù. ẹ má bínú ìyàwó ẹ tún kílẹ̀ tí kò kàn. adérọlá adétọlá adéyọsọlá nǹkan kò ní ṣe wọn o. adétọlá adéyọsọlá owó kan tó sọ pé o máa sọ àwọn ọmọ tí mo bá bí fún tó wá sọ fún mi pé ká máa ra oríṣiríṣi property sílẹ̀ ló ń kọ àwọn ọmọ ẹ̀ tó bá ti bá ti bímọ á lè jẹjẹ o ti bímọ o wá fi ọgbọ́n gbọ́ ó wá fi ń gba ogún lọ́wọ́ mi lórúkọ àwọn ọmọ àlè síta Adéjọ, àbí bẹ́ẹ̀ kọ́. Ah! Kí ni iná ṣe wúlọ? Ẹ máa pa ọmọ, máa pa ọmọ fún mi jàre, jẹ́ máa pa ọmọ mi fún mi jàre, ah! máa pa ọmọ mi fún mi jàre jọ. Ah! Ṣé bá ọmọ náà ló máa ló máa jogún wọn ìta bá bí? Àbí ọmọ ló máa jogún wọn ẹni? Kí ló ló máa pa ọmọ tèmi fún mi kẹ́? Kí ló dé? Ní sùúrù o, kó fara ẹ̀ balẹ̀, má fura protection rárá, má pa ọmọ mi o. Ọmọ ìjà rẹ̀ má mi lóde ṣé wọ́n mọ tó ń ṣe ṣá. kí n bá tún mi sílẹ̀ kí jọ́kọ̀ ṣọmọ mi léṣe. ẹ sùúrù o ẹ̀kọ́ gbóná fẹ́ sùúrù. àyà mi ní sùúrù ṣòro ọlọ́run ṣùgbọ́n ìyá ò ní jẹ́ ẹ̀ àwọn ọmọ ìyá ọmọ ẹ náà ni ọmọ ẹ náà ni wo ẹni bímọ ọmọ lájogún ẹ ẹni tí òbí ọmọ lájogún ọlọ́run tiẹ̀ wá ṣèwọ́ tiẹ̀ fúlàní jogún. ẹ wọ́n dàrẹ àwọn ọmọ àlè òṣùwò mo advice ọkọ ṣe ẹ nìyẹn. wá báwo ni. Ah, ẹ má bínú. nígbà mo dẹ̀ retí re mú ni mo ṣe wá bíbá yìí mo ṣàsọ fún ẹ pé sítórì kan tí mo fe kọ ni. ẹ má bínú ẹ kì í ṣe ṣàbí kọ́sọ́mà lọ jẹ wọn ò dẹ̀ lè fẹ́ kí wọ́n lé mi kó mi ṣe tó ti yẹ yín ẹgbẹ́ ẹ ẹ jọ ṣé ẹ kì í ṣe ọlọ́pàá ṣá. journalist ni mi mo ní láti kọ story. yẹn ni mo ṣe ní pé ah, ọ̀dọ̀ ẹ̀ ń bìbà nígbà tó dẹ̀ sọ fún mi pé àwọn ọ̀rọ̀ kan wà nílẹ̀ mo yẹ ní màá rí sítórì lọ́wọ́ ẹ̀. ṣe rí ọ̀rẹ́ àpamọ́ onímọ̀ ọ̀gọ̀dọ̀ yẹn ọ̀rẹ́ wọn yẹn tẹ́ sọ fún mi níjọ́ ìgbéga bá yín. tán lójú báyìí tán lójú yẹn olórí burúkú ni bàdá yẹn aláì má ṣá ayé wọn ti bàjẹ́ mm. ṣé ibùdá yẹn mm. ọ̀rẹ́ wọn wọ́n dẹ̀ gbé gẹ́fẹ̀ẹ́ yẹn wọ́n pọ̀ rẹ̀ wọn. ẹ ẹ understand o ẹni tí wọ́n ń date ó gbé e fún ọ̀rẹ́ wọn tí ẹ sọ pé káì máa jí lówó awọ́ story gbogbo ọmọ tí wọ́n ń bí pátápátá ọ̀rẹ́ lónìí kò ń ṣe ọ̀rẹ́ wọn yẹn ìyẹn bọ̀dá yẹn lónìí. ẹ eh? ní sùúrù pé ọmọ méjì nínú mẹ́ta yẹn. mẹ́ta. mẹ́tẹ̀ẹ̀ta èyí tí mo fẹ́ yẹn. àwọn ló gbogbo ọmọ in ah, bọ́dá yẹn ò lè ṣe bọ́dá kejì yẹn tó lówó ò lè ṣe impotent ni wọ́n èmi èmi ni máa ń bá wọn ra agbo agbo máa ń rà. wọ́n ló máa ń ra yes àgbo ti máa ó wà ń bẹ̀ ni ọ̀dọ̀ ọ̀yàmọ̀ ti máa ràgbo àgbo yẹn ọmọ ibi tí mo ti máa rówó nìyẹn ṣé wàá dìbò jọ lórí burúkú ní mú fífẹ̀ yẹn tí kò dákìtì máa bá ti náwó báyìí ìyẹn kò nígbà kó náwó fún wa o ìyá tó bá fẹ́ sọ owó tí a á ní kó transfer owó sàkáǹtì òun kò ní fún mi lówó kò ní jẹ́ wọn ìṣẹ́ mọ́tò tó wọ̀ sí i ó tún gba mọ́tò lọ́wọ́ bọ̀dá yẹn ìyẹn onímú fífẹ̀ yẹn ìyẹn la mọ́tò fún gbogbo àwọn ọmọ ẹ̀ pápátá lọ ti rà lé fún according to information tẹ́mi náà ń gbọ́. àwọn ọmọ tí lady yẹn ń bí. Ah, bẹ́ẹ̀ mi ṣe máa ń kú nìyẹn ṣé ní bọ̀dá olórí onímú fífẹ̀ mo lè parọ́ fúnra mi mo yé tí wọ́n gan ni o ọlọ́ọ̀pọ̀ ẹ má sọ fún wọn pé ẹgbọ́n sọ tẹ bá fẹ́ gbọ́n nǹkan mi torí sítórì pọ́lá gbogbo wọn bí ẹ pé bá ní ìgbà oríṣiríṣi sítórì àwọn èèyàn la máa ń bí ìlànà ẹjọ sítórì yẹn ó ti ń dẹbàdẹ tó ní bísíǹsì mi ẹ gbé wá kò sí problem ṣe ẹ understand so kò sí wàhálà ṣe get ah. aunty. tó o bá mú wà ní jí bẹ́ẹ̀ báyọ̀ sí lọ́jọ́ kò sí kí dàda yóò lè jà ó ní lọ́ọ̀yà tó gbójú ẹ wò ṣé rántijọ́ tí mo wá lè ní àti ìdúgbò mo ṣe àwọn òkè tí mo wá ẹ̀ ká ṣe pé ọlọ́run fẹ́ ṣe mí lóore yìí ẹ wò mo ní dírẹ́fìrì ẹ wò ẹ máa sáré bá mi bọ́wọ́ lu kìíní ìgbà ìgbà ìgbà ìgbà ẹ má pọ̀ ẹ lọ owó sí mm, mm. ẹ ṣàròkọ ẹ má wọ̀ọ́rì ẹ sáyẹn ẹ sáyẹn sì bí ọ̀run sáìn ẹ sáìn hmm, jàre kò ní torí mi ò ní ṣe wọn rárí o ilẹ̀ mọ̀ lọ́wọ́ sí mi ò ní ṣe wọn rárí o mo ló máa ń sọ. ṣẹ́ni kọ́rọ̀ ọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ mi káàtì kún bi lára kó dúró eka yín lára lọ òun lọ sáré fọwọ́ yẹn torí tèmi. òun náà máa sáyìn ó tiẹ̀ ti dà. ẹ kàn ní ká sáré sáyìn àmọ́ nǹkan tá à ń sáyìn ẹ jọ ṣé nǹkan tó máa yọ ọ́ fún wa ní sá. Ah, àwọn ti kún mi mọ̀ pé mi ní tèmi ẹ má wọrí ẹ má sẹ́ẹ̀tì ṣé ló ti jẹ́ tí mo wá dé yín tí mo ní kẹsàn-án ìbẹ̀yàn tó tọwọ́ bọ̀wé láì òun lélẹ̀ ṣé gbogbo àwọn property tó kún fáwọn ọmọ àlè tẹ́lẹ̀ ìbí jọ tó lòun bí wọn ṣé gbogbo ẹ̀ ni mo ti gbà padà lórúkọ yín ṣé ti gbogbo ẹ̀ ni mo gbà padà ẹ̀yin ni client mi sìn o mi ò mọ̀ yín rí mọ́ tẹ́ bá fẹ́ gbà mí àti kẹ́ padà wá bá mi lẹ́yìn kẹfà pẹ̀lú owó yín àwọn ni client mi ṣé ti rí. Hey, woman to my eyes. Who fathered those bastards? Ajẹ́wọ́, Ajẹ́wọ́. Yẹ! Má pààyàn! Má pààyàn! Má pààyàn lórí ọlọ́wọ́! Má pààyàn! Má pààyàn! Má pààyàn jọ! Má pa! Má ṣàfihàn! Má pa! Má pa! Má pa! Òun ló sún mi sí ìkókó tí mo ṣe màmí! Má pa! Òun ló sún mi sí! Yẹ yẹ yẹ! Ṣàfihàn! Yẹ! Yẹ! fílẹ̀ fílẹ̀ fílẹ̀ wọ́n ti tọ́ wọ́n tó tó. stand lọ́jọ́ ẹ̀ pé this is my wife oh, ògbọ́ ògbọ́ bẹ̀rẹ̀ fún promise me, lówó olúwa fún mi ní five hundred thousand olúwa fún mi ní one million naira ó ah, lè jẹ́ kí n bá ẹ sọ̀rọ̀ ọjọ́ náà lọ́wọ́ ṣé ló fẹ́ wá sọ fún mi pé ọmọdé ò mọ ògùn ń pè lẹ́fọ̀ọ́. ọmọ ọkọ tí kí ni ìjẹ ni ọmọ wa mi rí ọmọ lára ọmọ tòsí lé mi ó ń pe kí ni ṣòyí tó bá ti mú kí ni báyìí wàá kò rí pé wọ́n máa tò sẹ́nu ọ̀nà ikú fọláṣayé báyìí tẹ́gẹ́ tó bá ti gbálẹ̀ kan pú àwọn ìyàwó wọlé ni pú ìrọ̀rùn ni <laughs> ìrọ̀rùn ló bá dé. I'm telling you. <laughs> How far like? ẹ wà padà wà padà wà. ṣé kí mi náà. màá lọ o ṣàlùkò à ń sọ̀rọ̀ wàhálẹ̀ tí wọ́n ń pọ̀ jù bí a máa dùn. ó sọ ẹ <laughs> á ṣe. ọmọ ò lè mú kí wò. ó máa mú ó máa mú. kí ló ń ṣe báyìí kí ló ń báwo yẹn ṣe báyìí wọ́n á ṣe bẹ́ẹ̀ ni pé ọmọdé ọmọ ogun ń pe lẹ́fọ̀ọ́ ṣé kí n máa pa àwọn tó ti lo kíni fún ẹ ṣọmọ Mustapha kò lè ṣe nǹkan tó lóore ṣọmọ climax ọ̀rẹ́ wa kò lè ṣe nǹkan tó lóore ah Sokoti. Ó Chokoti, tó bọ̀bọ̀ boy, <laughs> Olóma ṣe àbí. Ah. This ṣé check it, pè wọ́n? Don't do Ah, so so, ẹlẹ́ tó bá don't do don't do don't do mú kọ́ lábẹ́ mú kọ́. Ọmọ ẹni ò ṣe é gbára lé mọ́. Your weakness might be your point of target too. Ṣọ́ra bọ̀bọ̀ o, kó má bàrọ̀ ọ̀run ọ̀sán Ah. Your weakness might be your point of target too. Work on yourself. Oh. Your weakness might be your point of target too. Ṣọ́ra bọ̀bọ̀ o oh, oh, máa bá. Instead tí ìyàwó ẹ̀ máa fi ra properties lórúkọ rẹ̀, àti bí ra ìpínlẹ̀ tẹ̀ ìṣe àwọn properties yẹn kẹ́ẹ̀dẹ̀ lórúkọ àwọn ọmọ yẹn. I think it will make a whole lot of sense. Ah, yeah because at the end of the day tó bá lọ bọ́kùnrin tó bá lọ bọ́kùnrin mi lọ́ńkọ́ tí ẹ náà advice ẹ pé kó ṣe báyìí kó ṣe báyìí yeah you be at the losing side. ọlákùnbí tèmi kò ní ever wúrú wà bẹ́ẹ̀. ọmọ kí ló ṣẹlẹ̀. ẹ bá wẹ̀ kí ló ṣẹlẹ̀ ah yàdéjọ́lá ẹ̀. ìgbà ìṣúgbà ìbejì ẹ jẹ́ ń ṣì yín létí o work on your weakness. Ah, your weakness might be your point of target. Bọ́lá ṣayé. Your weakness might be your point of target. ọlọ́run mi mo dúpẹ́ ayé tí mo wà ẹ̀yin lẹ gbé mi débẹ̀ ọlọ́run mo dúpẹ́ tí ń bá dúpẹ́ mo ya láìmoore ni ládùúrú gbogbo bẹ́ẹ̀ ń ṣe pẹ́pẹ́ dẹ́m gàǹgì ẹsẹ̀ ló fi ń rùtù ẹ̀ káàkiri àdúgbò òun lè ṣe é yìí fọlá e débi tó ń lọ ẹ ebó ò ló gbé sí. kí ló ti wá rà báyìí kí ló ti wá ní tẹ́ẹ̀nì kínkín. a ní tó bá ṣe ń pẹ́ òun kú bọ̀rọ̀ wàhálà torí wàhálà tí mo ní pẹ̀lú ọ̀rẹ́ mi òun kú bọ̀rọ̀ kò sí bó ṣe lè bẹ́ sọ títí títí títí kó o máa kú bọ̀ ìwà tó máa bọ̀ ká ní. a ní ó máa bọ̀ jẹ́ ń gbé ẹ. mo máa ṣe tèmi ilé ni mo fi gbà gbogbo ilé yìí ò jọ mí lójú. ilé dà ilé ilé ilé mẹ́ta lọ́wọ́. èmi nílé àgbẹ̀dúró mo tún nílé àgbẹ̀rìn eléyìí tún wà ní ó tún jẹ́ kékeré oore tán eléyìí tún jẹ́ kékeré oore tán lọ́wọ́ bá ṣe fún mi ọ̀rọ̀ yìí tí mo kọ́kọ́ fi bẹ̀rẹ̀ ọ̀rọ̀ mi àti ẹni wo orin tọ́lọ̀ ń ṣe fún mi ó kọjá tiẹ̀ nígbà tó jẹ́ pé ìgbéraga ló fi bàtà yé ara ẹ̀ jẹ́ jọ ṣé wọ̀ nìkan ló kọ́kọ́ máa kọ́ gbogbo kìíní ìsáyà gbogbo oúnjẹ ọmọ tó kó sáyà yìí ẹsẹ̀ ló fi ń gbá ẹsẹ̀ wọlé kí n gbé ẹ àbọ̀ ń bọ̀ ṣé ẹ mọ́tò àbọ̀ ń bọ̀ mọ́tò wà lẹ̀ lóríṣiríṣi mọ́ fi mọ́tò mi tí ẹ̀ dúró tó wà lẹ̀ lóríṣiríṣi dúró tó bá bí ẹ máa fi kọ́ ẹ lẹ́sẹ̀ péré ah, ó dùn èrè máa pa mí ó máa pa I'm trying to figure it out myself. Kí ló ń ṣọwọ́ ọkùnrin náà wò? wa ìgbé ayé o. Mare o, Manya. weakness might be your point of target o. Ọmọ ẹni ò ṣe é gbára mọ́. Your weakness might be your point of target o. Ṣọ́ra bọ̀bọ̀ o, kó má pàrọ̀ ọ̀run ọ̀sán gangan. might be your point of target too. Work on yourself, oh. Your weakness might be your point of target too. Bembezinya. Ṣọ́ra, bọ̀bọ̀, ó máa bàrọ̀.